ඇති වූ නැගනහිර මුල්ල. මාසකට දෙපාරක් විතර මුළු කඳවුර ඇතුළම සර්ච් කරනවා. ලංකෝ පෙරලා LMG වෙඩි තිබ්බ. දෙන්නෙක් වැටුණා. එකෙක් මයින් ෆීල්ඩ් එක අස්සට රිංගුවා. LTT කාරාම අත් බෝම්බයක් කඩාගෙන බ්ලාස්ට් කරගත්තා. පෑස ටෝච් ගහනවා එළියට. අන්ගේ ටෝච් එකට වෙඩි තිබ්බා. රේක් කවලින් මයින් ෆීල්ඩ් එක බරස් බරස් බරස් ගාලා සුද්ධ කරනවා එනවා. පේනවා හතර දෙනෙක් නැමීගෙන නැමීගෙන එනවා. ඕසිල්ලා කිව්වා මං ගහනවා ක්ලේම් එක කියලා. මොරොති වෝල්ට ගහන්න 122 ගන්ස් දෙකක් ගෙනත් තිබ්බා. කැප්ටන් සුරේෂ් රාජා කියන්නේ අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ. තව එක පොඩි ගෑනු ළමෙක් හිටියා. වැඩි විදියට පාපත් උනේ කඳවුරේ ඉන්නකොට තමයි. කොටිය කුලප්පුලා කුලප්පුනේ මෙතන ඇට වූ බෝම්බය පත්තු නොවුණු නිසා. දංගහති. අගේ දංගහත් තමයි ක්ලේම් එක දාන්නේ. මේ පොයින්ට් එක ඩෝසර් පොයින්ට් එක. මම පාට සාන සුනිතන්තයි මායි ඔබ සිල්ලා යාවි. ඇවිල්ලා මම බෝගෙන් ඉල්ලත්ත මෙහෙම මේ වැනුවා. පිටිපස්සින කට්ටිය අත වනවා එන්න කියලා. එදා තල් වෙනුවට පොල් තිබූ පොල් කෑලි. මුලතිව් පොල් කෑල් අපිට පිය මාකුල පාරයෙන් පේනවා දැන් ටීම් එක ඇවිල්ලා මේ හොස්පිටල් එකට ගහනවා ගන්න නොනවත්වම ගහනවා මේ ඉස්සරහට අපිට පේනවා ට්‍රැක්ටර් එකේන ට්‍රක් එකේන අපේ 122 දෙක ඇදගෙන එනවා එනකොට ළඟ කාට වෙඩි වැදින අනේ මාවත් අරන් පලයන් කියලා එල්ලෙනවා අතේ 300කට කිට්ටු වෙන්න මේ කෑල්ල පැන්නා MPMG LMG මෙහෙන් දාගෙන අපේ කල්ලියට ගහන්න ගත්තා ජයසිංහට අටිය වැටුනේ මෙන්න මේ හරියට බාල මහත්තයා මරණකම්ම මේක අතහැරියේ නෑ මේ පොල් කෑල්ල තුල තිබෙන ලිඳ තාමත් ඉදිරිව පවතිනවා මුලතිව් ඛේදවාචකයේ සිහිගන්වමින් මේ ස්මරණීය ස්මාරකය ඉදි කරනවා ඒට් වන් එකක් පිකප් වුණා වැටුණා වැටුණ හරිටම අපි ඉන්න තැනට වැටුණා අපි තිය එස්ආර්ගේ සෙබලේ එස්ආර් සෙබල ගත උඩට වැටුණේ දින 21ක් ජල ටැංකියක සැඟව සිට දිවි බේරගත් මේ පල්ලත්‍රදාරී වසන්ත කුමාර් කතාව මුල සිට අපි අහමු මුලතිව් සිට යමු මුලතිව් පාර දිගේ දින විසිය එකක් මරණය මැදින් ගමනේ මුල හොයාගෙන අපි ආවේ මුලතිව්. මේ ඉන්නේ වසන්ත කුමාර මහත්මයා. ඔහු නියෝජනය කරන්නේ විජයබා පාබල රෙජිමේන්තුව. බල්ලත් නිලධාරී වසන්ත කුමාර. ඔන්න අපි නැවතත් මුණ ගැහෙනවා. මුණ ගැහෙන්නේ මේ ගහ ඔබට මතක ඇති. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. මොකද අපි අනු තුන අනු දෙක අනු තුන වගේ වෙනකොට මේ හරි ඔක්කොම කැලේ මේ සම්පූර්ණ මේ කනත්ත පව ඔක්කොම කැලෑවෙල්ලව තිබ්බේ. මේ අලම්පීල් පාරට පාර ඉඳන් තතුරව කඳුරට එයි කියලා පෙර දැනුද්දී මේ කණ්ඩායමක් වශයෙන් මේ ගස් යට මේ අපි එල්පී ඕපී සමන්දිමේ මුර දාගන ඒ දවස්සල හිටිය හිටිය ඇතකම මෙතර තින මේ කනත්තේ අර මේ සුරුම තියනගේ ඕක ඉන්නවා මේ හරි ඔක්කොම මේ දවස්සල සම්පූර්ණම මේ දැ මේ දැම් මේ බිල්ඩින් තිබ්බට එදවසු සම්පූර්ණ මේ කැලෑ ඔක්කොම මේ ඔක්කොම සතුරු භූමි. අපේ අපේ ඩිෆෙන්ස් ලයින් එක කියන්නේ ආරක්ෂක වලල්ල පටන් ගන්නෙ මේ කනත්තෙන් එහා පැත්තේ. එහා පැත්තෙන් අපි ඉන්නේ දැන් ආරක්ෂක වලල්ලෙන් ඉස්සරහා. මේ කනත්තෙන් පිටිපස්සත් එක තමයි මෙහෙම දිගට ආරක්ෂක වලල්ල මේ අපේ දාලා තිබ්බේ. මේ මෙතෙන් එහා පැත්තේ කියන්නේ බින්කෙඩි වෙත් තමයි තිබ්බේ මේ තැන් තැන් වලින්. එන්න පුළුවන් තැන් තිබ්බා. ඊට අමතරව තිබේ මයින් ෆිල් තිබේ බින්කෙඩි වෙත් මේ දිගටම දාලා තිබා බින්කෙඩි වෙත්. ඒවා අතරින් අපිට මේ එලියට එන්න පාරවල් තිබ්බා මේ වගේ තැන්වලට ඇම්බුස් වලට එල්පී වලට එන්න පාරවල් තිබ්බා. ඒ වගේ තනක් තමයි මෙතන. මේ ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ල තිබුණේ මෙතන යුද හමුදාවේ. ඔව්. මේ අලම්පිල් මාර්ගය මුලතෙව් සඳහා කිලෝමීටර් 3ක වගේ දුරක් තියෙන. තියෙනවා. දැන් විජේබා පාබල රජිමේන්තු විතරක් නෙමෙයි මේ කඳවුරේ සිටි. වෙන කවුද හිටියේ? ශ්‍රී ලංකා නම වෙන සිංහ රජිමේන්තු හිටියා. නම වෙන ශ්‍රී ලංකා සිංහ රජිමේන්තුව. ඒ කට්ටිය හිටියේ අපිට දකුණු පැත්තේ. අපි දැන් බීච් එක දැන් මෙහෙම ගියාම බීච් එක මේ හම්බෙන්නේ. ඩිෆෙන්ස් ලයින් එක එලිම ආරක්ෂාවල තියෙනවා ඩිෆෙන්ස් මේ බීච් එකට යනකම් මූදට යනකම්. ඒක ඒකෙන් ආරක්ෂාවල්ලේ ගියාම හම්බෙනවා ඩිපෝ එක. CTB ඩිපෝ එක. ඒ ඩිපෝ එකත් පැනලා මේ කලපු අයනේ ගියාම තමා අපේ අපේ එකකට තිබ්බ මේ කොටස ඉවරයි. ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා සිංහ රෙජිමේන්තුවට. නම වන සිංහ රෙජිමේන්තුවට එතනින් එහා තිබ්බේ එහා මුහුද හම්බෙනකම්ම ඒ පැත්තෙන් මේ මුහුද හම්බෙනකම්ම තිබ්බේ සිංහ රෙජිමෙන්තුවට බාර වෙලා තිබ්බේ. අපිට තිබ්බේ හරියට බැලුවොත් එහෙම වම් අත පැත්ත කඳුරේ හයනු ජේබා පාප රෙජිමෙන්තුවට දකුණු අත පැත්ත නමවන සිංහ රෙජිමෙන්තුවට තමා මේ රාජකාරී වශයෙන් බෙදලා තිබුණේ. එතකොට සිංහ රෙජිමෙන්තුව සම්පූර්ණ තිබ්බේ කලපුව පැත්ත තමයි විවෘත භූමියක් තිබ්බේ. අපිට තිබ්බේ සම්පූර්ණම මේ දැන් මෙතනින් ගත්තාම කලපුව ඒ ඩිපෝ එකෙන් මෙහා ඉඳන්ම තනිකරම තියෙන්නේ ජංගල් එක තියෙන කැලෑ. ලඳු ලඳු ආමනේ ඉස්සර මිනිස්සු පදිංචිලා හිටපු භූමි ඒව ඊට පස්සේ යුද්ධේ හින්දා මිනිස්සු අතහැරලා ගියාට පස්සේ මේ මෙවුවා බොඩි බොඩි කැලෑ බවට පත් වුණා. ගෙවල් තිබ්බා දැන් මේ මේ වගේ ස්කෝල එහෙම මේ වගේ බිල්ඩින් තිබුණේ නැහැ ඒ දවස්වල. ඒ දවස්වල සම්පූර්ණ මෙව සතුරු භූමි තිබ්බේ. සතුරයි අපි අතර භූමිය. ඉන්නවනම් ඉන්න සතුරයි යුද හමුදාවයි විතරයි මේ මේ භූමිය වල හිටියේ. දැන් ඔබේ කඳවුර භාරව කටයුතු කළේ කවුරුන්ද? අපේ CEO හිටියේ ගානල් මේ අලි බසර්. එතකොට අපේ මං හිටියේ බ්‍රාව් කම්පැනියේ OC හිටියේ නිලධාරී අනතෙන්තුමා හිටියේ කුමාර්ද කැප්ටන් කුමාර්ද සිල්වා. මේ මුලතිව් ප්‍රහාරයේ යම් කුකුසක් බවට පත් වුණා සුරේස් රාජා. ඔව්. ඔහු එවකට කපිතාන්වරේ. කපිතාන්. මේ කඳවුර තුර ඔහුට පැවරුණු වගකීම මොකක්ද? කාලතුවක් වූ අවි ස්ථාන ගත කාලා තිබ්බා අපේ කියන්නේ බිගෙඩ් එකත් අපේ මූලස්ථානයේ සිංහ රෙජිමෙන්ටුවේ මූලස්ථානයේ අතර තිබ්බා මේ වී ගබඩාවක් පරණ අතර තිබ්බ වී ගබඩාවක් එතන තමයි අපේ ආධාරක බලයනියා තිබ්බා දකුණු අත පැත්තේ ඒ පාර අයිනටම එන්න තමයි තිබ්බේ අපේ කාලතුවක් වූ මේ වෙඩි කණ්ඩායම ඒ කියන්නේ 120 තමයි අපිට මුලින්ම තිබ්බේ ඊට පස්සේ කාය දැන් මොරොති වලට ගහන්න අවුරුද්දකට විතර වගේ කලින් 122 කියන ගන්ස් දෙයක් ගෙනත් තිබ්බා එතුොර ඒ ගන්ස් දෙකයි අනිත් මේ ඒටිකයි බලාගෙන හිටියේ ඔය දැකල නෑ මංකම කවදරු කැප්ටම් දැක නිවධාරයෙක් දැකලා තින තන අප ති හට හටනකොට නිවධාරී දැකලා තියෙනවා නමුත් මේ කැප්ටන් සුරෙස් රාජා කියන්න මේ අපි දැනක නීටිය නෑ නමුත් මේ ටැමිල්ද සිංහලද ගැන්ඩ අපි දැනක නීටිය නෑ ඒකට එක ආටිකත් එක අපිට සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. ඉතින් අපි පාබල රාජකාරිය අපි කරන්නේ ඒකට ඒ කරන්නේ කාලතුවක්කු වෙඩි මේ රාජකාරිනේ. ඉතින් එහෙම කැප්ටන් සුරේෂ් රාජා කියලා ටැමිල් එක්කෙනෙක් හිටියා කියලා තිබ්බා. තව තිබ්බා ලොකුම තිබ්බේ ඒ වෙනකොට පස්සේ ආරංචි වුණේ ඒ කියන්නේ එයාව කොහෙදවත් තාම හම්බෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ කැප්ටන් සුරේෂ් රාජා කො මුලතිවලදී මැරුණාද නැත්නම් LTT එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ආමිකට ප්‍රහාරයක් එල්ල කළාද කියන්න තාම LTT එකෙන්වත් කොහෙන්වත් තාම හම්බෙලා නැහැ කැප්ටන් සුරේෂ් රාජා. ඔහුගේ සිරුරවත් හම්බුනේ නැහැ. නෑ සිරුරවත් කියන්නේ මුලති උල්ති මොන වුණත් දන්නේ නැහැ කියන්නේ මුලති වර මේ මැරිච්ච කට්ටියගේ බොඩිස් බාරගත්තේ නැහැනේ සිරුර බාරගත්තේ නැහැනේ. එහෙම වුණාද නැත්නම් එයා LTT එකත් එක්ක ගියාද? එයා මේක ප්ලෑන් කරාද? කියන්න සාක්ෂියක් නැහැ කොහෙවත්. නමුත් මතයක් තියෙනවා මේ කැප්ටන් සුරේෂ් රාජා තමා මේ ආටි ඔපිස තමා මේ සම්පූර්ණ මේක මෙහිුමේ මොලකරු කියලා ඇත්තන් එහෙම සම්බන්ධයක් තිබුණේ නැත්තන් ඉතින් අර කඳුරේ ඇතුළට ගෙවිල්ල එකපාරටම තැන්තන් වලින් පුපුරව ගන්න ටික අමාරුයිනේ ඒ හින්දා තමයි ගොඩක් දෙනෙක්ගේ විශ්වාසයක් තියෙන්නේ මේ කැප්ටන් සුරේෂ් රාජා මේ කට්ටියට සම්බන්ධව මේ මෙයා මේ සම්බන්ධ මේ ඉන්ෆර්මේෂන් දුන්නා කියන මතේ ඉන්නේ ඒකයි මේ යුද ඉතිහාසය පරිශීලනය කරන විට තවත් ශාක්ෂයක් තිබෙනවා. මේ කඳවුර තුළ දමිල සිවිල් පවුල් තුනකුත් සිටියා කියලා මේ කාරණ ඇත්තද. ඔව හිටිය ඇතන පවුල් දෙකක් පවුල් දෙකක් හිටියා මට මතක විදිහට කාන්තාව තුන් දෙනයි පිරිමි දෙන්නයි තව එක පොඩි ගෑවුන් ළමෙක් හිටියා. ඒලා ගෑවුන් ළමා වැඩිවියට පාපත් වුණේ මේ අපි කඳවුරේ ඉන්නකොට තමයි ඊට පස්සේ ඒ කඳවුරේ වැඩිවියේ උත්සවයේ පවා කරේ යුද හමුදාවේ අපේ අපේ එකකෙන් කරේ අපේ අපේ එකකෙට තමයි මේ සිවිල් කට්ටිය බාර දීලා තිබ්බේ. එතකොට මට මතක මුත්තු මට නම් මතක වෙන්නේ නැහැ කොහොම හරි සිවිල් පිරිමි දෙන පිරිමි දෙන ගෑනු කොහේ කවදාක්වත් මේ කඳවුරේ එහෙම එහෙ ඇවිදින්නේ නැහැ. සිවිල් දෙන්නා එනවා කඳවුරේ අපි මුල්තැන්ගෙට. මුල්තැන්ගෙට ඇවිල්ලා අපේ කෝනෝනි භෝජනාකාරය තියෙන කෝනෝනි භෝජනාකාරයට කෑම ටික ගිහින් තියලා පිඟන් ටික හොදලා ඒක එයාගේ රාජකාරිය. එච්චර එයාගේ ඒ අය වෙනුවට මේ මුදලක් පවා පඩියක් පවා එයාට ගෙව්වා. කෝනෝනි සමාජිකයන්ගෙන් සල්ලික් අහු කරලා මුදලක් දුන්නා. අනිත් එක්කෙනා මෙස් එකේ මුල්තැන්ගේ වැඩ කරනවා. වැඩ කරලා කෑම ටික අරගෙන ගිහිල්ලා එයාලා ඒ ගයක් තියද ලොකු ගෙවල් දෙකක් තිබ්බ එකම තැන ගෙවල් දෙක තිබ්බේ. හොස්පිටල් එක පහුවෙලා යනකොට තියෙන කලපුව. ඕපන් කෑල්ල කලපුුවක් ඒ කලපුුව පයන එජ්ජකේම තමා දෙමල කට්ටියගේ මේ තැමිල් පවුල් දෙකේ ගේ තිබ්බි. කවදක්වත් ඒ ගෙවල් ළඟටවත් ඒ කිට්ටුවටවත් සොල්දාදුවන්ට යෑම සපුර අතහන කරලා තිබ්බේ. ඒකන්නේ කාන්තාව මේ තුන් දෙන කිටපු හින්ද හත දෙන කිටපු හින්දා කෙලිම දනුවන් ලැබිය යුතු වරදක් නිවාසකට ඇතුළුනා හෝ භූමිට ගියා කියලා හරි ඒකට්ටිය යුදාමුදා කාට අපි උසන් දා රපෝත්තු කරොත් දනුවන් ලැබිය යුතු වරදක් කියලා අපිට මේ ස්ටෑනිින් ඕඩස් පවා දා තිබේ අවුට බම් නේරයා ඒ සිවිල් කට්ටිගේ ඒවල්ලට යන්න එපා කියලා. පෙර කිව්වාසේ මේ තියෙන්නේ එවකට තිබුණු ආරක්ෂිත වලල් ඊට පෙර තමයි අපි මේ හිටගනින්. දැන් මේ ආසන්නේ මරවුගුල් විශේෂයෙන්ම පුද්ගලනාශක බෝම්බ මෙහි වල්ලා තබන්නට ඇති කඳුරේ ආරක්ෂාවට. නමුත් මේ ප්‍රහාරය එලවනට පෙර මේ ත්‍රස්තවාදින් කීපදෙක් මේ කඳුරට ඇතුල් වෙනවා. ඇතුල් වෙලා මෙහි දළ සැකස්ම ඔවුන් පිටපත් කරගන්නවා. මේ කාරණ ඔබ දන්නවා. ඔව මෙමයි දැඟ අපි දැන් අපි මේ මුලතු කඳවුට එනකොට අනු දෙකේ අපියා. අනු දෙකේ ඇවිල්ලා අනු දෙක අනුතුන අනු හතර වෙන කිට්ටු මැදක් වෙනකම්ම කිසිම තත්තුරු ක්‍රියාකාරකම් එහෙම කිසිම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. කිසිම මූමන්ට හතුරෙක් ඉන්නවා කියලා කිසිම අපි මේකෙන් කිලෝමීටර් දෙකක් විතර ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ක්ලියර් කරනවා එහෙම දුරු නෑ නමුත් 2004 මුලගේ වෙනකොට සතුරු ක්‍රියාකාරකම් එන්න එන්න වැඩි වුණා එතකොට උන් අපි දැන් ඇම්බුස් එල්පි කියනවා සමන්දී මුරවට රැක සිට පහර දීන් වලට කඳුරෙන් එළියට එනවා එළියට ගිහිල්ලා එනකොට ඒ සතුරා එනවා මේ කඳුරු තුරට ඇතුල් වෙන්නේ. එතකොට ඒවට අපේ කට්ටියට ගහන අපේ ඇම්බුස් එකට මෙතිදන් තියෙනවා මේ මෙතිදන් බලපුවාම මේ මේ කෙලින් හරියට බලපුවාම මේ කිලෝමීටරයක්කටත් මෙහා කිලෝමීටරයක් නෑ මීට 500 600 කට ගියත් තියෙන සියඹල ගහක් ලොකු විශාල සියඹල ගහක් අපේ 32ක් 40ක් විතර රැට එළියට ඇවිල්ලා ඒ දැන් සතුරු ක්‍රියාකාරකම් එන්න එන්න වැඩි හින්දා අපේ රාජකාරි වැඩි කරා දැඩි කරා හැමතැනම මේ පොයින්ට් පොයින්ට් දාලා තිබ්බා ඔය පොයින්ට් ඔක්කොම එකතු වෙනවා උදේට උදේට එකතු වෙලා අට දෙනෙක් එක නම දෙනෙක් විතර එක සියමල ගහස්තියන සියමල ගහලඟට ඇම්බුස්සයක් දාන දවල් දවසේ අනිකට්ටිය මේ ඔක්කෝ මේ ඒරියක සම්පූර්ණම කලිය කරගෙන ඇතුළට එනවා. ඕක තමන් හැමදාම කරගෙන ගිය මේ දිනචරියාව කොහොමරි ඔතන සියමල ගහලඟට ඇම්බුස් කරා සතුර ඇවිල්ලා ඇම්බුස් කරලා පහුදා එතන සියමල ගහලඟට යනකොටම බ්ලාස් කරා ලොකු ෆයර් එකක් දුන්නා. මත මට හිතන මට මතක විදිහට එතන අපේ අට දෙනෙක් හරි නම දෙනෙක් හරි මැරුණා. එදා නා මුරුතු කඳවුරට ෆස්ට් අපි ආවට පස්සේ ලොකු ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණේ එදා. ඊට පස්සේ තවත් ඒ වගේම එළියට යන ටීම් එකකට අපේ LPO එකකින් අපේ ලංකෝ පෙරරා කියලා නාවල පිටියේ පැත්තේ ලංකෝ පෙරරා LMG වෙඩි තිබ්බා. වෙඩි තියෙනකොට දෙන්නෙක් වැටුණා එකෙක් මයින් ෆීල්ඩ් එක අස්සට රිංගුවා. ඒ කියන්නේ බින්ක දිවෙත්තේ අස්සට සිංගලා තිබ්බා. පහුදා සීයෝද මේ ජලිපත් එක්ක කට්ටිය ඇවිල්ලා ඒරය කලිය කරා. කලිය කරනකොට සීෝලත් එක් ආපු බල්ලෙක් තල් වැටේ ඇතුළේ සිංගාන ගියා මයින් පීඩ් එක ඇතුළේ. ගියම් බල්ලා කෑ ගහගෙන එළියට ආවා. එළියට ඇවිල්ලා කෝප සීයෝගේ ස්කොඩ් එකේ හිටපු කෝපල් සිංගල බලනකොට LTD කාරෙක් සිංගල ඇතුළේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ වෙඩි තියන්න යනකොටම LTD කාරාම අත් බෝම්බයක් කඩාගෙන බ්ලාස්ට් කරගත්තා. දමල ගහන්න බෑ තල්ලත් එහින්දා බ්ලාස්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඇදලා ගත්තාම මුළු කඳවුරම රෙකී කරලා විමර්ශනය කරලා අවසානයි පොයින්ට් ඇඳලා පොයින්ට් වල දුර ඇඳලා අපේ දවස්වල බල්ලු බඳිනවා මේ පොයින්ට් ඉස්සරහා මේ බුරන්ඩාරමේ ඒ බල්ලු බඳින පොයින්ට් ඔක්කොම මේ මාක් කරගෙන රෙකී කරලා ඉවරයි. රෙකී කරලා ඔක්කොම කරලා කොහොම හරි හැබැයි යන්න හදන මොහොතේ තමයි හම්බෙලා ගහලා තිබ්බේ. එතන ඉතින් ඒ සිදුවීම වුණා. ඊට පස්සේ ආය සිදුවීමක් වුණා. උන් බංකර් ලයින් එකේ ඩිබෙස් ආරක්ෂක වලල්ලෙන් ඇතුල් වෙලා දෙන්නෙක් ඇතුල් වෙලා තියෙනවා ඇතුල් වෙලා අපි දැන් ප්‍රධාන බංකරේ ඊටවත් තියෙනවා අපි ස්ටෑන්ඩු කියලා දා උපක්‍රම සීරුව යොදනකොට මේ ඉන්න තව පොඩි කුටි කුටි දෙකක් LTT එක ඇවිල්ලා පස් බැම්මෙන් ගොඩලා තියෙන්නේ බහැලා තියෙන්නේ අර පොඩි මේ කුටියට ඒ වෙලාවේ හරියටම ස්ටෑන්ඩු පටන් ගන්න ටයිම් එක ස්ටෑන්ඩු පටන් ගන්නකොට ලාංකෝපට කතා කරලා සොල්දාදුවා කෝපල් ඩබන්ට වතුර නැති හින්දා ගිහිල්ලා ලින්දර වතුර එකක් ගේන්න. වතුරක් ගිහිල්ලා එන ටික පමාවට කෝපල් බූට් දෙක දාගෙන ෂර්ට් එක දාගෙන මල්ලි මල්ලි කියලා කතා කරපුවාම මේ සෙබලා කතා කරන්න නැති හින්දා කෝපල් හිතුවා හරි මට කතා කරලා සෙබලා ගිහිල්ලා අර බංකරේ ගිහිල්ලා බුදි කියලා පොඩි ස්ටෑන්ඩ් බංකරේ ගිහිල්ලා. කෝපල් හිමීට හිමීට ළඟට ගියා. මේ නිදාගන්න නිදසුව කියන්නේ රාජකාරී අධික හින්දා මේ සෙබලුට තෙහෙට්ටු වැඩි නිදාගන්න try එකක දෙනවා. ඒ හින්දා එතෙන්ට යනකොට කෝපල් හිමිටිමිට හොරෙන් හොරෙන් ගිලා තියෙන කොහමරි එතන ඉඳලා තියෙන්නේ සතුරු දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ කෝපල්ට අත් බෝම්බයක් දමලා ගහලා තියෙනවා. දහලා ගැවුවාට පස්සේ මේ කොයි පැත්තට පැන්නද ආපහු එළියට පැන්නද ආපහු ඇතුළට පැන්නද කියලා හොයාගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඇතුළ ක්ලියර් කරා පහෝදා සම්පූර්ණම කොහෙක ඒ කොහොමත් මාසෙකට දෙපාරක් විතර මුළු කඳවුර ඇතුළම මුළු යුනිට් දෙකම දාලා සර්ච් කරනවා. දැන් කියන්නේ සතුරු කඳවුර එන්න එන්න එන්න සතුරු මේ බලපෑම් වැඩි හින්දා කිසිදයක් හම්බුනේ නෑ ඒක කවදකත් හම්බුනේ නෑ ඒටවස ඒ සිදුවීම වුණා ඊට පස්සේ ගහන් තවත් මෑතකයිද අපි ලොකු ටෝච් පෑස ටෝච් ගහනවා එළියට ගහලා බලනවා අන්ගේ ටෝච් එකට වෙඩි තිබ්බා ඒ වගේ සතුරු ක්‍රියා කරලා ඊට පස්සේ මේ මේ අපි දැන් මේ ඉන්න තැන ඉඳන් මීටර මේ කෙලින් බැලුත් එහෙම මෙන්න මේක තියෙන්නේ මයින් ෆීල්ඩ් එක තිබ්බේ මේ මේක කියන්නේ දනිකර මයින් ෆීල්ඩ් එක තිබ්බේ මෙතන ඉඳන් ඇති මීටර් 100ක් මයින් පීඩ් දෙකක් ක්ලියර් කරගෙන ඇවිල්ලා අවසාන මයින් ෆීල්ඩ් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අවසාන මයින් ෆීල්ඩ් එක ක්ලියර් කරනකොට LTT එකට බට්ටා ගියා. එතකොට ඔතනදී පොල් ගහක් තිබ්බා. ඒ කෙලින්ම. අපේ ආරක්ෂක වලල්ලේ මේ බංකරේ තිබ්බේ හරියටම කොහොම ගහක් යට. එතන එතන හිටපො මේ ප්‍රයිවට් තෙබලා අර ඩීන් ගහ හද්ද යනකොට ඒ පැත්තට වෙඩි තිබ්බා. තුවක්කුව. දාලා ඒ පැත්තට වෙඩි වෙඩි තිබ්බා. ඊට සද්ද නැතුව ගියා. ඊට පස්සේ පහුදා උදේ බලනකොට එතෙන්ට අවසාන මයින් ෆීල්ඩ් එකටත් සතුරක් ක්ලියර් කරලා ක්ලිය කරලා මෙහෙම කෝටුවක් නමලා ගහන්න දේ දුන්න වගේ නමලා ගහන. ඒ කියන්නේ ඒ එන පෙළ යන්න පුළුවන් ක්ලිය කරලා තියෙන. අවසාන මයින් පීඩ ක්ලිය කරන තමයි බට්ලා ගියේ. ඊට ඉතින් එහාට තවත් LTT සමාජිකයෙක් ඇවිල්ලා ඉතින් එහාට ඒ මිනිහ බඩ ගන්න ගිහිලා තියෙනවා ටිකක් දුර. ගියාට පස්සේ කොටයක් උඩ ඉඳගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් එහා නෑ ටී 56 පන්නයක් පහුදා ගත්තා. අපි පහුදා ක්ලිය කරලා. ඒ වගේ ආසන්න ආසන්න ආසන්න සිදුවීම් ගොඩක් වුණා. ඒකෝට ඉතින් අපි දැනගත්තා මේ කඳවුරට කොහොමත් ළඟදිම ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනවා කියලා. අපිට තේරිලා තිබ්බා අපි සාමාන්‍ය සෙබළුව එතකොට කෝපල් සාජන්ගේ පවා දැනගන්න තිබ්බා මේ දැන් මේ මුල්තු කඳවුරට ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට බොහොම ළඟයි කියලා. ඊට පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් ඊට පස්සේ ඉතින් ඇප්සන් වුණා එන්නේ නැතුව හිටියා. දැන් මාස 5 4න් 5න් යන එක දැන් කට්ටිය අඩුයි ඊට පස්සේ අඩු වුණාට පස්සේ රාජකාරී මේ කරන්න සෙබළු මදි. ඒ හින්දා නිවාඩු හොයින් තමයි අඩු වෙන්නේ ඉතින්. ඔක්කොම කතා වෙලා හිටියේ මේ පාර ගිහිල්ලා අපි එන්න තුයිමු කියලා. ඒ කියන්නේ මේක දැන් කොච්චර කිව්වත් මේ කඳ උඩට ගහනවා ගහනවා ගහන්න යනවා ගහන්න මේක වැඩි කිව්වත් කවුරු කවුරු පිළිගත්තේ නැහැ. ඒක රාජකාරී කරන එක තනි කරම එපා. එළියට ගියා කියන්නේ රෑ එල්ලි වෙනකම් මැහැරලා ඉන්නේ. මේ මෙවගේ එහෙම LPI බූත් දාගෙන ඉන්නවා මේ ඒ දවස්වල ඇවිල්ලා. සතුරා කොහෙද කියන්නේ දන්නේ. අපිට රේක්කා වලින් මයින් ෆීල්ඩ් එක බරස් බරස් බරස් ගාලා තනකොළ සුද්ධ කරන්න හැනවා. කොහෙන්ද ඇහෙන්නේ කොයි පැත්තෙන්ද ඇහෙන්නේ කියලා හිතකට උදේ බලනකොට ඒ තැන් සුද්ධ කරලා සුද්ධ කරන කෝටුවරම හෙම නමනවා ගහනවා ඊට පස්සේ ආපහු පහෝදාට එතෙන්ට එන්නේ දැන් අර ටික සුද්ධ කරලා ඉවරයිනේ ආය පහෝදාට ඉතින් දැන් ආය සුද්ධ කරනවා කොහොම හරි ඉතින් <clears throat> ජුලි 17 18 රැලි වෙන්න ලොකු ප්‍රහාරයක් එල්ලුණා මට නිවාඩු යන්න හම්බුනේ නැහැ 1996 ජූලි 17 වනදා ඔබ සිටියේ මේ ආසන්නේ කොතනද හිටියේ එදා ඇම්බුස් වැටුනේ මම LMG පාවිච්චි කරේ දවස් දෙකක් දවසක් අනිවාර්යයෙන්ම එළියට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ MPMG LMG දාන්න පොයින්ට් වලට අනිවාර්යයෙන්ම LMG කරින්න ඕනේ. එදා ඊට පස්සේ මම එදා එදා ඇම්බුස් වැටුනේ දවස් පැය 72ක ඇම්බුස්යක් වැටුනේ. සායන් තේමේ දාස තමයි අපි ඇම්බුස් කමාන්ඩ් හිටියේ. ගණනලා හරියටම කියනවා නම් මෙතනින් මේ මේක මෙතන ඉඳන් මීටර 500ක් විතර යනකොට මම හිතන විදිහට දුරත් එක බලනකොට මෙතන තියෙන අඹ ගහක්. හරියටම අපි මයින් ෆීල්ඩ් එක මැද්දේ. ඒ අඹ ගහ අඹ ගහත් එක්කම තමා තියෙන්නේ එලියට යන ඇම්බුස් යන පාර. ඊට පස්සේ අපි එදා සාය තෙමිදාසත් එක්ක හැන්දෑවේ හතට විතර මෙතිනම් ඇති මීට හස්සිය පණහක් විතර. කඳවුරේ ඉඳන් මීට පන්සියක් විතර ඈතට. මෙහිදම් බැලුවොත් මීට හස්සිය පණහක් විතර තියෙනවා තල් කුට්ටියක් තියෙනවා. ඕක තමයි වෙන කියන්නේ වෙන ඇම්බුස් දාන්න මේ මේ හරිත ඇම්බුස් දානවා. නමුත් එදා අපිට තිබ්බ බැම්බුස් එක එතන තිබ්බේ ඉතින් වෙන දාන්න ඒරියා එකක් නැහැ. ওই ඒරියා එකේම තමයි දාන්නේ. ඉතින් දාන්න ඔය එහාට මෙහාට එහාට මෙහාට කර කර එකම ඒරියා එකේ තමයි දාන්නේ. උතන තමයි ඇම්බුස් එකේ හිටියේ අපි. මම LMG තියාන හිටියා. කෝපල් ලාන්ස් කෝපල් සිල්ලයි මායි කුසුම් සිරී තමයි අපේ. ඉතින් ඒ දවස්වල 8 දෙනෙක් නෙමෙයි යන්නේ 9 දෙනෙක් යන්නේ. ඉතින් පොයින්ට් තුනක් තමයි රාජිනුත් එක දා ගන්නවා. ලාන්ස් කෝපල් සිල්ලා තමයි ක්ලේම් එක දාලා ක්ලේම බ්ලාස් කරන්න බෑරක බැට්ටි තියන් හිටියේ මං එල්ලම්ජ දාතිබ කුසුම්සිරි එතකොට ආදුනිකේ කොමරි රෑ දහය විතරෙනකම් කිසිම හැල හොල්මනාව නෑ මුකුත් නැති වෙනද සුපුරුදු විදිහටම තමයි ඉතින් නමුත් ඉතින් හිතට මහා මොකද්ද වගේ නිකන් අමුතු ගතියක් දැනෙනවා ඊට පස්සේ කෝපසිල්ලා නිකන් ඉස්සරහට ඉස්සර භූමියේ නිකන් දැඩි අවධානයෙන් බලන් ඉන්නවා වගේ මට තේරුණා මම ලං මමත් මම ලොකු හීනයක් දැකලා වගේ තමයි මම බයවිලා මම තැහැරුණේ මම ඊට පස්සේ කොලංකෝ සිල්ලා කියලා රහසින් තමයි කතා කරන්නේ පවසිල්ල මොකද කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා මේ වඩි මොකක් සද්දයක් ඇහෙනවා බං ජරස් බරස් ගාලා සද්දයක් එනවා. ඉතින් ඌරෝ ඒ දවස්වල ඌරෝ හාරෙත් එනවා. ඌරෝ දන්නේත් නැහැ. කමන්නේ මම කොහෙනම් මේ මං ඉන්නම්. ඔයා මේ පොඩ්ඩක් රෙස් ගන්න කියලා. නෑ නෑ මේ මම මම තව ඉන්නම්. එන කුසුම් සීරියට රෙස් ගන්න කියන්න කියලා. දැන් කුසුම් සීරියට ගියා එන කුසුම් සීරිය රෙස් කරන්න කියලා. අපි දෙන්න ඉන්නම් කියලා. අපි දෙන්න හිටිය කොහම හරි 12 පහු වෙන්න ඇති. ඉතින් මටත් ඇහෙනවා දැන් අතු කැඩෙන සද්දේ. එහෙන් මෙහෙන් ඇහෙන තල්ලතු පෑගෙන සද්දේ ඇහෙනවා දැන්. හරක් හරකුත් හිටිය මේ එඩියගේ පුදුම හරක් ගොඩක් හිටිය තමට හරක්ද කියන්නත් බෑ හිතාගන්න බෑ කවදක්වත් එහෙම මේ ඇවිල්ලත් නෑ සතුරා ඉන්නවා කියන අපි දන්න ඉතින් අපි ඉතින් සතුරා එන්න ඇති දැන් ක්ලයිමයින් බ්‍රීත් කියලා කරන සතුරා නේද ඇම්බුස්වලටත් ගහන්න ගත්තා ඒ දවස්වල වෙන්න ඇති කියලා කොබසිල්ලා බැට්ටි කෑල්ල අල්ලගෙන වැයද්දක් තියාගෙන හිටියා එනකොට ඉස්සරහින් එනවා සිජ්ජේ කන්න මේ එහා පැත්ත තනිකර ඕපන් එකනේ කලපුවනේ පේනවා හතර දිනක් තුන් හතර දිනක් එන පේනවා දැන් සිජ්ජේ කැඩලා පේනවා නැමීගෙන නැමීගෙන එනවා. කෝසිල්ලා තමා දැක්ක ඉස්සෙල්ලා කෝසිල්ලා ගෝවා බඩු වෙනවා බඩු වෙනවා වහන්තිය බඩු වෙනවා කියලා. මම කුසුම්සිට අර්ථමිට කක් කරලා ඊට පස්සේ කෝසිල්ලා කිව්වා මං ගහනවා ක්ලේම් එක කියලා. දැන් එහා පැත්තේ ටීම් එකට කියන්න විදියකුත් නැහැ අපිට. මේ පොඩ්ඩක් ඈතින් ඈතින් හිටියේ. කොහොමත් පායරකට කොහොමත් මේ කට්ටිය හැරෙනවානේ. ඒ කොහොමත් ඇල්ට් එකේ තමයි ඔක්කොම හිටියේ මේ ඒ අතරතුර සායන් තීමේ දහස අපි ළඟ නෙමෙයි බලන්නේ ලොකෝ බඩේ මේ මුලස්ථාන පැත්තේ පාරයක් යනවා මුලස්ථානට මේ ඩෙල්ටා කම්මැන්ට් ගන්න ඩෙල් අපේ ඩෙල්ටා ඩෙල්ටා එක තිබ්බේ මේ පැත්තේ බීච් එකයි ඉඳි තිබ්බේ මේ මේ මේ පැත්ත ඕපන් එකේ තිබ්බේ ඒක අගේ ඩී කණ්ඩායම ඩී කණ්ඩායම ඊට පස්සේ අපේ කණ්ඩායම බ්‍රාවෝ කණ්ඩායම ඊට පස්සේ චාලි කණ්ඩායම එහෙම ඇල්පා ඇල්පා ඊට පස්සේ චාලි තිබ්බේ තේම ළඟ තමයි ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රය තිබ්බේ බඩ ගන්න වෙලකෝ බඩි මෙහෙමයි ඩෙල්ටා එක ඩෙල්ටා එක පැත්තට පාරක් යනවා පොඩ්ඩක් අපිට බලාගෙන ඉන්න කිව්වා කියලා සෙට් එකෙන් කිව්වා කියලා ඊට පස්සේ අපේ දැන් පොඩි පොඩි කැලෑ තියෙනවනේ චූටි චූටි කැලා කලාවට ඇවිල්ලා උන් වෙඩි තියෙනවා. දැන් උන් දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඇම්බුස් එල්පී ඉන්නවා කියලා. දැන් ඒ පොඩි පොඩි පඳුර වලට ඇවිල්ලා වෙඩිල් දෙක වෙඩිල් දෙක වෙඩිල් දෙක මෙහෙම මෙහෙම තිය තිය එනවා. දැන් අපි හොයනවා දැන්. අපි දැන් අපි ඉන්නවනම් අපිත් වෙඩි තියෙනවනේ. එතකොට අපිට ගහන කොටු කරලා ගහන්න. ඒක අපි වෙඩි දෙමු අපි දැන් එනවා කොපසීල කොහොම හරි දැක්කා. ආ කොපසීල දැක්කා. හතර දෙනෙක් එනවා. මට පත්තු කරා ක්ලේම් එක. ක්ලේම ගානවා ගාන වැරදේ ගාන ගාන ක්ලේම එක පත්තු උන්නේ ඊට පස්සේ මං ඊට කරපොදි මම වතුරන් වැලක් දාලා තිබ්බේ එල්ම්ජට සීයක් මට සීයම ගැහ්වා නොනවත්තාම එක පාට මීටකාගෙන හිටිය එහම මං ඉඳගත් එඳගන එල්ම්ජගත් එල්ම් ජරගෙන සීයම ගැහ්වා ගාලා ගානත් එක්කම අපේ කුසුම් දිරිය කොප සිලා ජිලා විපන්න කරන වැඩි තිබ්බා සාහිත්‍ය තේමි දාසලාගේ කටත් වෙඩි තිබ්බා වෙඩි දීලා සාහිත්‍ය තේමි දාසකුවා ෂණිකව විඩ්ඩෝ වෙන්න කියලා අපිට කලින්ම අර බ්‍රීෆින් කරනකොටම කියලා තිබ්බේ පැන්ටා කියලා කියපු ගාම අපි පොඩි තනක් තව තැනක් තියෙනවා ගහක් මා කරලා එතෙන්ට තමයි විද්‍යාගෙන එහෙම අපි බඩු ටිකත් අරගෙන අපි RV එකට ගියා RV ගියා ඔක්කොම ටික ආවා ඒකලා එතන ටිකක් වෙලා හිටියා අපි ඒ අතෙන්ට ගහලා විනාඩි 5ක් යනකොට පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා අපි හිටපු තැනට ලොකු පාරයක් දුන්නා LTT එකෙන් අපි හිටියනම් ඔක්කොම අහු වෙනවා අපි හොයාන්න තමයි අරුන් දෙන්න තුන් දෙනා ඇවිල්ලා වෙඩි තියන්නේ පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා ලොකු පාරයක් දුන්නා ඊට ගාම තේමිදාතර සෙට් එකෙන් කියලා තිබ්බා OC ඇම්බුස් එකේ ඔක්කොම ටික අරගෙන මේ කඳවුර ඇතුළට එන්න කියලා අපි එතකොට 32ක් එළියේ හිටියා ඒ 32ම ඇවිල්ලා හිටියා අර හැමදාම එල්පි දැන් ඒ මිනිස්සුන්ට අනිත් කට්ටියට සෙට් නැහැනේ. දැන් ඇම්බුස් එක තමයි සෙට් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට කොහේ මේ හැමතැනම පාය කරනකොට ඉතින් එළියේ ඉන්න මනුස්සයට දැන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කුතුහලයනේ. කොහොම එහෙම හිටින අර එළියට යන තැනත් ඉන්නවා මේ එතන ආරක්ෂාවට මේ කෝපල් කෙනෙක් එක්ක තුන් දෙනෙක්. ඊට පස්සේ එතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔක්කොම ටික ඔතෙන්ට ඇවිල්ලා හිටියා. දැන් මොකද වෙන්නේ හැම කඳුර හැම තැනම ගහන මේ අපි ඉන්න එකේ කැලෑවල හැම තැනම ගහන ගින්දර තියෙනවා. දැන් අර තල් කල් ගස් වලට ගිනි ගිනි තියෙනවා. දැන් අපිට ඒව ගහන් ගිලා ඉන්න බෑ. ඊට පස්සේ එතෙන්ට සාහිත්‍ය පිටස ඔක්කොම අරගෙන 32 මරගෙන 32 මරගෙන කඳුර ඇතුළට ඇතුළට ගියා. කඳුර ඇතුළට ගියාම තමයි දන්නේ මුළු කඳුරටම පැනලා මේ කොටි ගහනවා කියලා. ඉදිරි ආරක්ෂිත වැට තිබුණේ මෙතන. මේ හරිම තැන ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායම කඳවුරු බැන්ද කඳවුරට දැන් අපි යමු. එදා රාත්‍රී හිටි මෙතන මේ තල්ප තල්ගස් අතරින් එන මදනල ශ්‍රවණයට බාධාවක් නමුත් එදා බාධා වුණේ වෙඩි උන්ඩේ මර උගුලෙන් හරියටම අපි නිශ්චිත ස්ථානට ආවා ඔබ අවසාන්ට රැකසිට පහරදීම සිදු කරන ස්ථානය. මෙ තමයි ඒ තල් පඳුර. හරියටම හරිම තැන. මේ ඔහුගේ හෘද ශාක්ෂයට එකඟව හරියටම හරිම තැන මේ. ඒ කියන්නේ පත්තු නොවුණු ක්ලේමෝ එක තිබ්බේ. ක්ලේමෝ එක. අර අර තියෙන දංගහදී ආගේ දංගහ තමයි ක්ලේම් එක දාලා තිබ්බේ. අපි එන එතනට යමු. කොටියප්පුලා කුලප්පු වුණේ මෙතන ඇට වූ බෝම්බය පත්තු නොවුණු නිසා. මෙත තමයි තැනනේ මෙත තම ක්ලේම එක දාලා දංගහට තම ක්ලේම එක දාතිවේ කොප සිල්වා මෙතන තම අපි තුන් දෙනා හිටියේ මේ දැන්න මේ තල් ගස් වැවිලා ඔත තිබ ලොකු හැපැත්තින් තල් ගස්සේම තමා තිබ්බේ ඒට හැපැත්තල් පන්දුවේ තමා සායන් තේමී දාසලෑම හිටියේ. ඒ කට්ටිය අර පැත්ත බලාගෙන හිටියා. අපි මේ පැත්ත බලන් හිටියා. තව ටීම් එකක් මේ පැත්ත බලන් හිටියා. පිටිපස්සේ මෙහි පය කරා. මේ ඇවිල්ලා දැන් මේ අකුල් අකුල් අස්සලට පය කරලා බැලුවා. ඊට අපි දැන් මෙතන ඕපන් එකනේ දාලා තිබ්බේ. ඊට මෙහෙන් පය කරලා මේ මෙතින් එනවා තමයි. ඔතින් හරහා මෙහෙන් හරහා එනවා දැක තමයි කෝප සිල්වා දැකලා තිබ්බේ. හතර දෙනෙක් විතර එනවා. ඊට තමයි ගැහුවේ. ඊට මමත් දැක්කා. එයා ප්‍රේමයක් ගහනවා ගහනවා පත්තු උන්නේ නැහැ. ඊට තමයි මෙතන මං LMG දාගෙන මං LMG අතර අරගෙන ඉඳගෙන එහෙමම මේ 100ම වැලම ගැහුවා. ගහා තමයි ගියාන් ඊට පස්සේ දුවාන් හර පිටිපස්සට ගිහින්. පිටිපස්සට ගිහිලා එතනින් එහෙමම ඔහොම මේ පාරක් තියෙන කෙලි මේ කඳුරුට වැටෙන්න තියෙන්නේ මේ පාර. එතන තමයි තිබ්බේ මේ අඹ ගහ. එතනින් තමයි අපි ඇම්බුස් යන්න අර මේ එළියට එන්නේ ඔක්කොම. ඒ අඹ ගහ හැර එතන තිබුණු දංගහ තාමත් ඉතුරුව තිබෙනවා. අපි ඒ පෙන්වන්න. ඒ දංගහේ තමයි ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායම මේ දැන් උදේට හැමදාම දිවාමුරයක් යනවා ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම සෙබලෙක් උඩ ඉන්නවා ටැරට් එකේ. ඔව් උඩ ටැරට් එකක් ගහලා තියෙන්නේ. අට්ටාලේ. අට්ටාලයක් ගහලා අට්ටාලේ අනිවාර්යෙන් ඒ එතකොට ඒරිය මෙහ පෙවුන්නත් වනට පැත් ඒරියක ඔක්කෝම පේනයි සෙබලට ඒ සෙබල උඩ ගහ ඉන්න සෙබලට කෑම බීම පවා පොඩි කූඩයක් හතර කූඩෙන් තම උඩට දෙන්නේ ඇයිලස එයා පෑදයක් තුනක් ඉදර එයා බහින තවක්කෙන් නකිනවා ඔම හැන්දෑවේ හය වෙනකම්ම ඒක රාජකාරි කරනවා දිවා රාජකාරි කරනවා මේයිනිවට බැඳලා තියෙන්නේ කන්සීනා උපයෝගි කරගෙන. යුද්ධයේ සාක්ෂි මයිපිල් තිබන මයිපිල්ලට හැමදර මයිපිල් දෙක අරිට තියෙන්නේ කන්සිටනා වැටක් මැද්ද තමා බට්ට මේ පාත්තක තියෙන්නේ බිල්ගෙඩිවෙත තියෙන් ඒවා මේකත් තේල් හෙලා ඊට පස්සේ අරගෙන. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ඊට පස්සේ සායන් තේමිදාසත් එක්ක අපි ඔක්කොම සියලු දෙනාම 32ම පඳුර ඇතුළට එනවා. පඳුර ඇතුළට ඇවිල්ලා කඳුරට ඇතුළට යනකම් දැන් ඩිෆෙන්ස් ලයින් එක දෙපැත්තෙන් උන් බිඳගෙන එනවා. බිඳගෙන ඉන්න ගාම අපේ කට්ටිය දැන් ලයින් එක අතහැරලා අපි ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ පොඩි රෙන්ච් ලයින් එකක් යුද අගලා. ඊට පස්සේ අපිට කිව්වා යුද යුද අගලට ගිහලා යුද අගල කවර් ගන්න කියලා. අපේ ආපු ඇම්බුස් ටීම් එක. ඊට මම මම ගිහලා දැන් මායි කොසුම් සිරි කෝප සිල්ලයි එතන යුද අගලේ ඉඳගෙන හිටියා. ඒ ගාම අපේ ඉස්සරහ කට්ටිය බංකර් වෙලා අතහැරලා. අදල දැන් අපි පිටිපස්සේ මේ අපේ යුදාගලටලා ඉන්නවා. පිටිපස්සෙනුත් දැන් ගහනවා. එක ටීම් එකක් නෙමෙයි තව ටීම් එකක් එනවා. ඒ ටීම් එක ගහනවා. ඔහොමම දැන් අමුතු ක්‍රමයකට දැන් ඇතුළ ඇතුළක් ක්ලියර් කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔහොම ඉන්න ගාම දැන් අපි මමත් හිටියා මමත් එතන බලාන බලා හිටියා දැන් අපෙන් කිසි ෆයර් එකකුත් නැහැ. සතුට දැන් ගහගෙන උන්ගේ හිතුමනාපේ දැන් ගහගෙන අපි දැන් හොඳට පේනවා දැන් එනවා ඇතුළට බංකර ඇතුළට ග්‍රෙනේඩ් එකක් දානවා. ඒක බ්ලාස්ට් වෙච්ච ගාම එකෙක් පයින්නවා පැනලා ගානවා බර්ස්ට් එකක් එල්ලේ මේ මේ T56 ඊළඟ බංකරේට යනවා. ඕම බංකර බංකර බංකර බංකර උන්ගේ වැඩේ පාඩුවේ කරගෙන යනවා. දැන් අපි බංකර පෙළා තැලා පිටිපස්සට රෙන්ච් ලයින් එක ඇවිල්ලා. දැන් අපිත් දැන් ඉන්නවා. අපි අපිට මුකුත් කියන්නේ නැහැ ගහන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. මුකුත් නැහැ. අපිත් දැන් බලන ඉන්නේ. දැන් එළි වුණා. ඒ අපේ ලයින් එක ගලාගෙන දැන් ගිනි තියනවා කෑ ගහනවා පිටිපස්සේ දැන් මේ දැන් මේ අපි මේ අද මේ ඇවිල්ලා ඉන්න මේ මෙතන මෙතන තමයි ඩෝසර් පොයින්ට් කියන්නේ. මේ දැන්ඉන්න අපි අපි දැන් ඉඳගෙන ඉන්න තැන තමයි ඩෝසර් පොයින්ට්. ඒ කියන්නේ මෙතන තිබ්බා මේ කැඩිච්ච මෝටර් ගේට් එක. ඒ මෝටර් ගේට් එක ඒකට මෙතන හොස්පිටල් එක මේ පිටිපස්සේ මේ තාප්පේ ගහලා තිබේ ඒ දවස්වල හොස්පිටල් එකේ. එතකොට මෙතනට කියන්නේ ඩෝසර් පොයින්ට් කියලා. ඒක ඩෝසර් කියලා මෝටර් ගේට් එක ඩෝසර් එක කියන්නේ මෙතන තිබ්බා අපේ පොඩි බැරියරලයක් දාලා. මෙතන ඩියුටියක් ගියා මෙතන. ඊට පස්සේ දැන් පෞද කොමරි එලි වෙනවා එලි වෙනවා දැන් ඇතුලේ ගහ ගන්නවා ගහනත් එක්කම පාන්දර අපි අපිටත් ආටි වැටෙනවා දැන් මාළු තුවක්කු උණ්ඩ දැන් කඳ උඩට අතුලට වැටෙනවා. ඒක වෙලාවක් ඒක පුදුම වෙලාවක් කියන්නේ තායන් සුනිසාන්ත ආවා ඇවිල්ලා කිව්වා බඩේ මෙහෙමයි මේ කම්පැනි නෑ අපි 12 දෙනා විතරයි දැන් මෙතන ඉන්නේ කියලා. කම්පැනි ඔක්කොම මේ ඉතින් එහාට පණිඩිය මෙහාට කියලා නෑ කම්පැනිම ගිහිලා මූලස්ථානට ගිහිල්ලා කොහේ කියලා කියන්නේ දන්නේ අපි 12 දෙනා විතරයි ඉන්නේ. අපාය කරන්න මුක කණ්ඩපා මුක අපි දැන් ගහගන්නද හැරෙන්ටවත් බෑ අපි 12 දෙනා ඉන්නේ දැන් කොටි ඉන්න 700 මම අපි කන් දැන් නැහැනේ එහෙනම් පොඩ්ඩක් හැංගිලා එමු කියලා ඊට එතන තිබා පොඩි වගා ලින්දක් වගේ වලක් තිබ්බේ ඒක එතන ලොකු තල් ගහක් ඒ තල් ගහ වටේට දැන් අපිට කෝපසිරි කුමාර මම කෝපසිල්වා පීරිස් කුසුම් සිරි ඕ දැන් හිටියා වගේ සෙට්ටක් හිටියා දැන් 12 12ක් විතර හිටියා හරියට මාටියක් ඇවිල්ලා වැඩලු හරියට මේ තල් ගහ මුදුනේ අපිට වැටෙන්ට ඕන ආතිය ඇවිල කත්තරගයි කරටී වැටුනේ යගේ බ්ලාස්ටල හෙම බාස්ටල ඇත ඒක වැටනක් හැම ඒ දොස් දෙනාම එක්ක මැරණ එක්ක තුවා නැත මරණය තුවාල වෙනවා කොමාරයක උඩ බ්ලාස්ටලා ගිය ඒත් එකම උදේ හතහාමාට අට විතර එතැන්ටාව එල්ටට e කට්ටියෙන් කොමරි හස්සීයක් අටසීයක් විතර වගේ ඩිපෙස් ලයින් එකේ දෙපැත්තේ ගාගෙන ආපු LED කට්ටිය. එහෙම ඇවිල්ලා එතන දැන් කෑ ගානවා. ඒක අපි දැන් උඩ හෙමිට රින්ගල උළුව දාලා බලන් බලන් ඉන්නවා. අයින කෑගහන අපේ තුවක්කු අරගෙන බඩු අරගෙන අපේ ඇඳුම් අරගෙන උඩට වෙඩි තියෙනවා මොනාද උදේ ආහාර ගත්ත එතන තමයි බිස්කට් වගේ දෙයක් මොනා දෙයක් පැකටන කනවා පට්ට සන්තෝෂය එක එක බදා ගන්නවා අර සන්තෝෂයෙන් ඉනවා ඊට පස්සේ එහෙම එතන ඒ කට්ටිය කොහමද හිටියා විනාඩි 45ක් විතර වගේ ඒ කට්ටිය එතන හිටියා අපේ තිබිච්ච යුනිෆෝම් බඩු අනම් මනම් එව්වත් අරගෙන තිබ්බා අරන් ඒ ඔක්කොම ටික එතෙන් එළිට ගියා අපි අර මම අර අඹ ගහක් එක අපි එළියට යන තැනක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔක්කොම ටික එළියට ගියා. ගිහිල්ලා විනාඩියක් ඉඳ දෙයක් ඉඳලා කෝපස් ඉල්ලයි මයින් ගිහින් බැලුවා මීටර් බංග. බලනකොට පේන තෙක් මානකවත් නැහැ. එල්ටීඩි කට්ටිය ගිහිල්ලා යනවා. අපි හිතුවා ගේම ඉවරයි කියලා. ගේම ඉවරයි ඉතින් සායන් සුනිසන්දා කෝ සායන් සුනිසන්දා ඇවිල්ලා හරි බං ගේම නෑ ඊට මං කොහොමද දැන් අපි පිටිපස්සේ ඇහෙන්නේ. ඒක ඒ බං දැන් ওই දැන් පතුරු මළුවට අනම්මනඟට ගිනි තියලා දැන් ඌව තමයි පුපුරන්නේ පතුරු පුපුරන්නේ ඔවුලන්න දැන් මකද මෝක අපි යන් යන් අපි මේ කොම්පැනි හාගෙන යන් කියලා අපි පාරෙන් එන්න නැතුව කැලින් කැලින් කැලින් කැලින් ආවා මේ මෙතන තියෙනවා ගියා එතන තිබ්බා පොඩි ටර්පන්ටයින් ගහක දැන් ගියේ නෑ කඩලාද ඔය ලොකු ගෑක් තිබ්බා ඕකේ තමයි තිබ්බේ ඇල්පා කම්පැනියේ HU එක ඒ කියන්නේ කණ්ඩායම මුලස්ථාන මුලස්ථාන කණ්ඩායම තිබ්බේ එතන ඔතෙන්ට ඇවිල්ලා එනකොට වත් ලොකු වතුර මුට්ටියක් පැහැෙනවා දැන් කොහමද 12ට නේ ගහනක 12 12 දොලාමාරය කහම දෙක හමාර්තකොද උපක්‍රම සීරු තිබේ ඒකට අනිවාරෙන් තේකක් දෙනවා ඒටසේ එහින්ද වතුර කුණු කද මුත් වතුරක දාගන්න තේක වට කරන්න හම්බිලනෑ එල්ඩට ගහන්න ගතර පස්සේ පට්ටහෙම සීසිකර ගියාරවස්සේ වතුරක විතර කොඳට පැහැන ගොජ ගොජකාර ඒටසේ කෝප සිල්ලයිමයි සාහිසිතන්තකවා බිද්ධාපියව් මේ නෙට මොල්ලයක් නෙට මොල් තිබට ආදේශ වසයෙන් අපිට නෙට මොල්ලම්බිල තිබ ඒටස ස්ටෝස එක මයි කෝප සිල්ලයි නෙස්ට මෝල්ටින්නයක් අරගෙන අපි තම තේක. සෑන්සුනේ සාන්ත මේ හදිසියට පාරගැන වෙලාවට ලයින්නකට වර්ෂය වලට ඇවිල තියෙන නමුත් වෙපන් තුවක්කුවයි පූචස් එකයි විතර අරන් ඇවිල තියෙන්නේ බුද්ධක දාගන්න අමතක වෙලා. කොහමරි මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මේකේ ගම්බයි සායම් මේජගේ හොඳ බූඩ්ඩයක් තිබ්බ මිනිහා දාගත්ත බූඩ් එක. බූඩ් එක දාගෙන දැන් ඇතුලේ පාරක යනවා ඇහෙනවා ඉතින් අපිට අපිච්ච ගණන් අපි තේකුත් දාන නෙස්ටමෝල් එකක් දා මයිලෝයි නෙස්ටමෝල් දාලා හොඳ තේක කදාන අපි දොරොද්දන අබිව්ව ඉඳගෙන. ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඔතනින් පාට ආවා. පාට ඇවිල්ලා මේ මෙතන තියෙන මං බංක කලින් බංකරක් තිබ්බගේ මේ නුගු ගහට පිටිපස්සේ ලොකු බංකරයක් තිබ්බා. ඔතන අපේ බැරෙල්ලක් දා තිබ්බනේ. ඔතෙන් අපි අහතෙන් පේනවා මෙතන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඔතන තිබා ලොකු බෝගනිලා සුදු පාට බෝගනිලා මේ පඳුරු වගේ. ඔය තාප්පය තිබා තාප්පය උදේ. ඊට පස්සේ මම බෝගනිලා අත්තකුත් කඩාගත්තා. කඩාගෙන මම පාට සාන සුදු දාතයි මායි ඔබ සිල්ලා යාවේ. ඇවිල්ලා මෙහෙම බෝගෙන ඉල්ලත්ත මෙහෙම මේ වැනුවා. වනුවට අර පාරේ පිටිපස්සේ ඉන්න කට්ටිය අත වනවා එන්න කියලා. දැන් ඊළඟ මේ පැත්තට වන්නපම මේ පැත්තේ මිනිස්සු කිසිම මූවමන්ට් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් දෙන පේනවා දැන් මිනිස්සු මෙතන බංකරේ දැන් ඉන්නවා. මෙතන. ඔව් මෙතන මේ ඩෝස පොයින්ට් එකේ මෙතන බංකරේ ඉන්නවා දැන්. ඊට පස්සේ සාය සුනිතාන්ත කිව්වා මේ ඔහෙ ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ බං ඔහෙ දැන් අපි ඔහෙ ඉඳන් න්යාවේ. බලමු අපි දැන් යමු මෙහාට කියලා. ඒක සාය සුනිතාන්ත කිව්වා මම සාය සුනිතාන්ත යනවා. කොටිනම් මට වෙඩි තියයිනේ. සිරිකුමාර කෝප ඉල්ලක සීනියර් හිටිය කෝප සිරිකුමාර සිරිකුමාර ඇතෝ කොල්ලෝ ටිකක් අරගෙන මේ කොහට හරි පැනලා පළ කියලා. එහෙම තමයි කතා කරන්නේ. පළයන් තෝ පල්ලා පැනලා කොල්ලෝ ටිකක් අරගෙන කොල්ලෝ ටික බේරගෙන මම මට දින ඔතෙන් ගියට පස්සේ කොටි නමට වෙඩි තියයිනේ. වැඩි වැඩි කියලා ඊට පස්සේ කොහොමද කිව්වා නෑ මේ මමත් එන්නම් කියලා මමත් ආවා. නෑ නෑ මට කොහොම උඹ ඉඳපන් කියලා. නෑ නෑ මේ දැන් යන් මත් එන්නම් කියලා කෝප සිල්ලත් එන්න කෝප සිල්ලත් එන්නම් කියලා අපි තුන්දෙනා ඊට පස්සේ අපි තුන්දෙනා ආවා. දැන් මම බෝගන ඉලත්ත වනවන වනවන ආව සායන් සුනිසාන් තමයි ඒ කිව්වත් මට මේ අඩි 10ක් 15ක් උඹලා පිටිපස්සෙන් වරෙල්ලා මේ මොකක්ද තුඹ උඹලා පැනම දුවපල්ලා කියලා. මා දුවන උඹලා දුවපල්ලා කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේ නුග ගහට පොඩ්ඩක් එහාට එනකොට මෙතන මේ හිටපු උන් සුනිසාන්ත වඳුරගත්තා. ඊට කියති මේ සුනිසාන්ත මේ අපි අපි ඉන්නේ මේ මේ එතකොට හිටියේ මේ චාලි කම්පැනි කට්ටියක් හිටියේ. මේ අපි ඉන්නේ මේ බ්‍රාවෝ කම්පැනිත් මේක ඇතුළේ ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ මං කතා කරලා කෝසිල කතා කරලා කෝසිල කුමාරයි ඒ කට්ටියත් අරගෙන මෙතන මේ දැන් මේ මේ වැට තිබ්බට මේක තිබ්බේ තාප්පයක් තිබ්බේ. තාප්පය අයින දෙකටම තාප්පේ කඩලා පොඩි කවුළු කපලා පරණ යුදාගලක් තිබ්බ මේකේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙහෙම ඇවිල්ලා හොස්පිටල් එකට ඇතුළු වුණා. ඇතුළු වුණා පස්සේ අම්මා අපේ බ්‍රාගොන් බැිනා වෙඩි වැදිච්ච ඔය විමල රත්න කෝපරණතුංග මේ යුදාගල් තිබේ අගලල්ලෝ දාලා හිටියා. ඉඳලා දැන් මේකේ ඉන්නවා මේක හොස්පිටල් එක කොටු කරගෙන ඉන්නවා චාලි කම්පැනි අපේ බ්‍රාවෝ කම්පැනි ඇල්ප කම්පැනි කණ්ඩෑන් තුනක් ඉන්නද. ඉරසේ අපිට ගුව මේකින් පිටිපස්ස ඕපන් කෑල්ල අපි ආපු ටීම් එකට ඒ පැත්ත කවරකාණකිල් මේ පැත් චාලි කම්පැනි ඇද මේකටත් ගාන හෝග ලැවිල්ලා අද අපි කියලා පිටිපස්සේ දැන් අපිට පියා මාංකුලම් පාරයෙන් පේනවා දැන් සංසුන්දන්තරයි අපි ටීම් එක දැන් මාංකුලම් පාරයෙන් පේනවා ටීම් එක ඇවිල්ලා දැන් මේ හොස්පිටල් එකට ගහනවා ගහන්න නොනවත්වම ගහනවා ගහලා මෙහෙනුත් ගහනවා මේ ඉස්සරහනුත් ගහනවා ගහනකොට අපිට පේනවා ටැට්ටර් එකේන ට්‍රක් එකේන අපි 122 දෙක ඇදගෙන එනවා අපිට පේනවා ඒ මංගුල පහ හොඳට පේනවා මේ අතන එජ් එකට ගියාම ඊට 122 දෙක දෙනවා ඉතින් මුන් තල්ලු කරනවා දැන් අපි 122 ගේන හින්දා අපි ඕපන් එක තල්ලු කරන් තමයි මුන් තල්ලු කරන්නේ මෙතින් එහා පැත්තට බැන්න ගාම තනිකර ඕපන් එක මෙහෙන් තල්ලු කරපුවම අපි ඕපන් එකේ ඕපන් එකේ අපි දාලා ඕපන් එකට දාලා ගහන්න තමයි අපිට හදන්නේ ඊට පස්සේ දැන් මෙතන කට් එක දාලා ඕසිලත් තුන් දෙනෙක් හිටියා ඉතින් ඊට පස්සේ කට් එක කතා වෙලා තිබ්බා මේ දැන් යන්න බෑ රැයට යන් කියලා අඳුර වැටිච්චාම යන් ඕපන් එක කොස් කරලා කියලා අපි ඉතින් කොහොම හරි පැයක් එන්න එන්න එන්න එන්න ටෙරාගේ මේ වැඩි අපේ කැසුවල්ට වැඩි පැනපල්ලා පැනලා ඉච්චිවකට දුවපල්ලා කියලා ඔක්කොම ටික දුවන්න ගත්තා ඕපන් එකට පැනලා කඩාගෙන ආවා ඉස්සරහෙන් කඩාන හොස්පිටල් මෙහෙන් කොහමද එල්ටීටි කඩාන ඉන්න ඇතුළට ඇතුළට කඩාගෙන ආවා දුවපල්ලා දුවපල්ලා දැන් කරන් දැන් නැහැ මේ රෑයකන් ඉන්න බෑ දැන් මම දුවනවා දැන් දුවනවා අර තන එහා පැත්තේ මම පෙන්නන්නම් ඕපන් එක ඕපන් එකේ දිගටම දුවනවා අපි අර තුවාලා හිටපු ඉමර රත්න අනතුංගලා ඔක්කොම මේකේ තවත් හිටිය චාලිකේ තුවාල කට්ටිය ආර්මීටි ඔක මිනිසුන්ව දාලා ඕපන් එකට මැල්ලා දුවනවා RT81 මෝටාර් MPMG ගහනවා ගහනවා ගහනවා ගහනවා අඩි 3 4ක් දුවනවා ඩවුන් යනවා ආයෙ නැගිටිනවා ආයෙ දුවනවා එනකොට ළඟ කාට වෙඩි වැදෙනවා අනේ මාවත් අරන් පලයන් කියලා එල්ලෙනවා අතේ ඉතින් ටිකක් දුර අරන් එනවා අරන් එනකොට මේ අපි පහු වෙනවා ඊට පස්සේ වතාරිනවා අතල් ආයෙ දුවනවා ආයෙ දුවන තව කොල්ලෙක් කකුලෙන් අල්ල ගන්න අනේ මාවත් අරන් පලයන් කියලා ඊට පස්සේ අරන් එන්න බෑ කකුල කසලා දාලා අපි දුවනවා ඊට පස්සේ ඒ දුවනක ආපහු උට වෙඩි වැදලා වැටෙනවා. එහෙම එහෙම දුවනකට ඔය සායන් ජයසිංහ කියලා ඉබ්බා හැම කියලා කියන්නේ මේ පාර මේ පාරේ මේ තාර පාරක් නැහැ ගුරු පාර තිබ්බේ. පාර පාර ළඟින් යනකොට හරියටම 81 එකක් වැටිලා මේ කකුල් දෙකම කඩලා ගියා. කෑලි කෑලි. ඊට පස්සේ සායන් එහෙම ග්‍රේඩ් එක කඩා ගන්නකොට ඒ සිල්ලා කියලා කොල්ලෙක් මේ නෑ සායි මං අරන් යන්නම් කියලා සාජන්වත් කරේ තියාගෙන දිව්වා. කොච්චර දැක්කේ නෑ ඊට පස්සේ මොනවා කියලා කොහොම හරි සායන් බාල මහත්තයා කියන කෙනා ලයින් එක දාගෙන ඒ පැත්ත අල්ලගෙන හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නවා. අපි යනන්නේ මෙහෙන් එහාට එයාලා හිතන්නේ LTT එකෙන් එන මේ ඇසෝල්ට් කරනවා කියලා. එහෙන් තියෙනවා අපිට. දැන් පිටිපස්සෙන් තියෙනවා ඒත් අපිට කියන්නේ අපේ උන් තියෙනවා LTT එක මේ ඇසෝල්ට් චාර්ජ් එකක් දෙනවා කියලා මේ ඒ පැත්තෙන්. ඒ එහෙනම් ඒ කට්ටිය වෙඩි තියෙනවා අපිට. ඕම දෙපැත්තෙන්ම වෙඩි ගන්න වෙඩි ගන්න කොහොම හරි 250 කින් උරුම 150 100ක් විතර කොහොම හරි කෑ ගහගෙන පැන්න අපි එන්නේ බලමු අපි එන්නේ කියලා කෑ ගහගෙන පැන්න. ඉතින් ආය සායන් සුනිසාන්ත කොහාට ගියාද? කුසුම් සිරි ලාක්කෝප සිල්ලා එහෙම ඊට පස්සේ එතනින් කො සමහරට මෙතන මේ ඕපන් එකේ වැටුණාද එහෙම කියන්න දන්නේ මේ එතන ගියාට පස්සේ එතන මං විතරයි. අපි ගිය ටීම් එකෙන් මං විතරක් වුණා එතන. මමත් ඊට පස්සේ එහෙම පැනලා දුවලා ගිහිල්ලා මං ලයින් එක දිගේ ඇවිදගෙන ඇවිදගෙන ඇවිද ගියා. ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ පොඩි තිබ්බා එතන මං මාත් එතන ඉඳගෙන හිටියා ඉතින්. මොකද දැන් වෙන වෙන කරන්න දැන් නැහැ. දැන් ඒක ඒක ඒක ආරක්ෂා කරන්න දැන් පණිවිඩ එනවා. වෙන කරන්න දැන් නැහැ. දැන් ඕක තමයි ආරක්ෂා කරන්නේ. 18 වෙනිදා ඒක හවස් වුණා. හවස් වුණා ගොවන් දෙත් එතනම හිටියා. ඊට රෑ වුණා. රෑ දවසත් එතනම 18 දවසේ එහෙමම අක්කර දෙකක විතර අපේ අර මූලස්ථාන කණ්ඩායම තිබ්බ තැන පොඩි රෙන්ච් ලයින් එකක් තිබ්බ අක්කර දෙකක විතර පොඩි කොටසක්. කට්ටිය දැන් අල්ලගෙන හිටියා ඒ කොටස. ඊට පස්සේ එතනත් තැනක් බල්ලා මමත් ගිහිල්ලා මමත් එතනට ගියා. මම එදා කොහමද 18 රෑ වෙනකොට මම එතනලා එහෙමම හිටියා. ඉතින් එතනට එලා. අපි දැන් ඒ ඉසව්වට යමු. ඩෝසර් පොයින්ට් එක ළඟ ඉඳලා රෝහල්ට එනවා රෝහලින් පසුව තමයි මේ ඕපන් එකට එන්නේ මේ හරිමත් තැන මොකද වෙන්න මෙතන දැ මෙතනින් අපි අර එජ්ජගේ තම හිටිය එජ්ජගේ දැන් අපිට පේනවා දැන් අර මංකුලම් පාර්ත මරෙන් අර වාහනමයන මංකුලම් පාර මංකුලම් පාරි දැන් අහරෙන් අරාරාරීන් මේ ටැට්ටයකුයි රක්කෙකුයි දැන් අපේ ගට් දෙක අරගෙන එනවා අපිට පේනවා එත්තකෝ මෙහෙන් කෑ ගහනකුව ඕපන් එක පැල්ලා එච්චු එකද අපේ මුලස්ථාන කණ්ඩායම තිබ්බේ ඔතන ඔය දැන් ඔය තල්කසුවේ තියෙන පොල් කෑල්ලක් තිබ්බේ ඔතන. ඒ පොල් කෑල්ලේ ඔතන තමයි ওই ටික තමයි දැන් අපේ මේක හදාගෙන සායම් බාල මහත්තයා ඉන්නේ. මේක පණිමු කියලා. 300කට කිට්ටු වෙන්න සෙබළු පිරිසක් හිටියා. මේ කෑල්ල පැන්නා. මේ කෑල්ල පැන්න පස්සේ මෙහෙන් අහරිනෝයි මේ MPMG LMG මෙහෙන් දාගෙන අපේ කට්ටියට ගහන්න ගත්තා. ගහන්න ගත්තා. අර අර කට්ටිය ඉන්න මුලස්ථාන ඒ පැත්ත කට්ටිය ඉන්නවා. LT එක ඇසෝල්ට් කරනවා කියලා. ඒ කට්ටිය ගහනවා ඒත් අපිට. මේකෙදි වෙන්න සායෙන් ජයසිංහට මේ ආටිය වැටුනේ මෙන්න මේ හරියදී. 81 එක වැටුනේ. ඊට පස්සේ සම ජයසිංහ මම කාණුවෙන් යන්න ගියේ. මේ පාරත් අල්ලගෙන ගිහලා කොහමද ඒ වැදුනා. වැටලා ග්‍රේඩ් එක කඩා ගන්න හැදුවා. ඊට කොල්ල අරන් ගියා. මේක මෙව හොඳට හිඳිලා තියෙන ඒ කාලේ වෙනකොට. අපි ඉතින් මේකේ වැටෙනවා. දැන් යනා ළඟ යන එක වෙඩි වද අරන් වෙඩි තියෙනවා. වෙඩි තිබ්බ ගහම වදිනවා. එම් කරලාම ගහනවා. ගහනවා වදිනවා. වෙඩිච්ච ගහම වැටෙනවා. අනේ අල්ලම් අරන් ඵලයක් මාවත් කියනවා. ටිකක් දුර යනකොට අපිට යන්න බෑ. ඒක අපි අඩි 10ක ඉඳන් බිම ඩවුන් බුදියා ගන්නවා ආයෙ බඩ ගන්නවා ඔහොම ඔහොම යන්න යන්න බෑ ඊට පස්සේ ඉතින් කොහොමත් මේකේ ඉතින් වැටුණා ඉතින් 100ක් 150ක් විතර මේ ඕපන් එකේම මේකෙම වැටලා එහෙම මැරුණා ඉතින් ගණ්ඩ හම්බුනේ කාටවත් ආය බලන්න එන්නව මොනවාවත් කාටවත් ගණ්ඩවත් දෙන්න බෑ ඊට පස්සේ අපිත් එහෙම කෑ ගහගෙන ගිහිල්ලා එහෙම පැන්න 18 වෙනිදා මේ පොල් කෑල්ලට පොල් කෑල්ල කියන්නේ ඔය උතන කෑල්ල අපි මුලස්ථාන හයන ජීවපාපර රෙජිමෙන්තුවේ මුලස්ථානේ ඒ මුලස්ථාන වටේට ආරක්ෂක වලල්ලක් විදිහට මේ පොඩි රෙන්ච් ලයින් එකක් හදාගෙන යුද්ධාගලක් හදාගෙන පොඩි පොඩි පොඩියට බංකර පෙලක් ගහගෙන හිටියා. ආන් ඒකට ගිහිල්ලා 18 වෙනිදා හවස වෙනකොට අපි ඒකට ගිහිල්ලා පැන්නා. එහෙනම් අපි යමු මූලස්ථානයේ දෙසට. මේ දෙස තමයි තිබුණේ විජයබා පාබල රජිමේන්තුවට අයත් ඔබගේ මූලස්ථානය. මෙතනත් ඔබට යම් මතකයක් තිබෙනවා. මෙතන තිබ්බේ පොල් කෑල්ල දැන් ඔය එක පොල් ගහක්වත් නැහැ. පොල් ගස් 50කටත් තිබ්බ මෙතන. මෙතන මෙතන තමයි මෙතන මුලස්ථානයේ තර්ඩ් ලයින් එක පටන් ගත්තේ මේක. අපේ සික්ෂාරක තර්ඩ් ලයින් එක මේ මෙහෙම පටන් ගත්තේ. මේකේ තමයි සායම් බාල මහත්තයා ස්ටෝස් එකේ හිටපු සායම් බාල මහත්තයා එල්ටට එක හෝල්ට් කරන හිටිය මෙතන මෙතින් එහ පැත්තම තිබේ චොප පැඩ් චොප පැඩ් එහ පැත්තම අපේ මුලස්ථාන තිබේ මුලස්ථානය ඔෆිස් එක ඊට පස්සේ එහ පැත්ත පාටෙන් ආමරිය ඒටික තිබ්බ ඔක්කොම අපේ මේ මුළු තැන්ගේ තිබෙන මෙතන එහ පැත්තේ කුස්සිය එහෙම තිබ්බේ ඔක්කෝම තිබේ මේ කොටුවේ තම මේවා තිබ්බේ නමුත් අපි දැන් මේ ඕපන් එක පැනගෙන එනකොට මේ රෙන්චස් දාගන්න තිබ්බා කට්ටිය. ඒවා ගෙනගෙන බාල මහත්තයා තමයි මේ පැත්ත හෝල්ඩ් කරගෙන අල්ලගෙන දවසක් අල්ලගෙන හිටියේ. ඊට පස්සේ අපි මේක පැන්නට පස්සේ පැනලා කොහොම හරි ඉතින් මේක මේකටත් කොහොම මේක ටිකක් කොටු කරගත්තා. මේක කොටු කරගෙන කොහොමද LTT එක ඇවිල්ලා මේකත් ගහලා මම සායි බාල මහත්තයාම මේ පොල් කෑල්ලේ මැරුණා කියලා ආරංචි වුණා. නමුත් දැක්කේ නෑ මොනවා වුණාද කියලා. කොහොමද මේ සායි හැබැයි සායි බාල මහත්තයා මරණකම්ම මේක අතහැරියේ නෑ. දැන් බලන්න මේ පෝල් කෑල්ල. දැන් ඔය තල්ගස් තිබ්බට ඒ දවස්වල තනක තිබ්බේ පෝල්. මේ මරණකම්ම මේක අතහැරියේ නෑ. ඊට පස්සේ දැන් බාල මහත්තයා නැතුණා පස්සේ ආපහු අපේ දැන් මූලස්ථානේ පොඩි කෑල්ලට මේක කට්ටියත් ඉතුරු කට්ටියත් ගියා. මේ මේ පෝල් කෑල්ලේ සම්තෑන්න මිනිස්සු අපේ කට්ටිය කොල්ලෝ මැරලා මැරුණා මේ මේ මේ භූමිය මේ මේ ටිකෙත්. මේ පොල් කෑල්ල තුල තිබෙන ලිඳ තාමත් ඉතිරිව පවතිනවා මුලත්තා ඉදන් අපි කෑම අරගෙන හරම පයින් එහෙම යන්නේ මේ පාර්දික තම අපේ ආරක්ෂක වලට පැටුන්නෝට කම්පැනිවට අරයි යන්නේ ඒ යමින් ගමන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා එක්කෝ මෙතන කුරුම්බ ගෙඩියක් බොනවා නැත්නම් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ ඉදින්දෙන් මේ මේ ඩිංගවල වතුර හැම බොන්න පුළුවන් හොඳ පිරිසිදු තිබ්බ ඒ දවස්වල මේ වගේ මේ වතුරයක් එහෙම බීලා පවස නිවාගෙන තමා මේ පාරේ ආපහු මේ කෑම ටික අරගෙන නැත්නම් මුලතාන්ට රාජකාරියකට එන කට්ටියක් වුණත් මෙතන පෝල් කෑල්ලට නතර වෙලා මේකෙන් වතුර ටිකක් එහෙම බීලා මෙතන බාල්දියක් එහෙම අපි දාලා තිබ්බා. දැන් ඉතින් විනාශ විනාශ වුණාට ඒ දවස්වල හොඳට තිබ්බා ඉතින් මේක. මූලස්ථානයේ පැවති භූමිය අද සිවිල් නිවාසයක් තමයි පවතින්නේ. අර පසකෙන් පෙනෙන්නේ ඒ නිවාසය. අපි අර මූලස්ථානයේ තිබ්බ ප්‍රදේශ තමයි මේ මේ පිටිපස්සෙන් පේන්නේ. ඉස්සර ඉස්සර නම් මේ කොහොම තිබුණ නෑ කියන්නේ ගෙවල් අඩු හින්දා දැන් අලුතෙන් ගෙවල් හැදිලා තාප්ප බැඳිලා ඒ සටියක් හොයාගන්න අමාරුයි නමුත් අපේ වතෙන් මේ ටික තමා මුලස්ථානේ ඔයටික තම කොටුවලත් අකර දෙකෙද ප්‍රමාණේ මුලස්ථානය චොපර පැඩට පැත්ත මුලස්ථානේ අවදාගතාවට හැපේ අවදාගට බලන්න පුලන් හැපැත පාරගයාම ඒටික තිබේ. ස්ථානය වෙනස් වනාට කතා වෙනස් වන්නේ නැත මේ වැලිුවට යන පාර මුලති වූ ධාරානිපාත වර්ෂාවක් වහිනෝ මේ වෙලා වෙනි සපියාව මේ පාර දිගේ. එදා අරෑ මොකද වෙන්නේ. එදා දහට වෙනිදාරෑ එහෙමම එතන හිටියයි නපු දහට වෙනිදා ලොකුවට පාර ඇතිබුන්නේ නෑ රෑවුන්ගේ පොඩිපට පොඩ්ඩක් එහෙම පාර ඇති බරෑන කොමත් එතන හිටිය මං ඉන්න තන ස්ාරක සෙබරු දෙන්නෙකුත් තුන්නෙකුයි මාතමේදී ඔව් මෙතන තුවාල වෙඩි වෙච්ච කට්ටිය එහෙමම වැටලා තිබ්බා 18 දැන් 18 රෑ වුණා රෑ ඊට පස්සේ එළි වුණා එළි වුණාට පස්සේ එළි පස්සේ උදේ ඉඳන් උදේ ඉඳන් ගහනවා දැන් දැන් වට කරගෙන ඉන්නේ වට කරගෙන හැමතැනින්ම දැන් ආයෙ ගහන දැන් 18 වෙනිදා රෑ නැතු වුණාට දැන් ආපහු 19 වෙනිදා උදේ ඉඳන් දැන් ආයෙ වට කරගෙන ගහනවා ගහනවා ඊට පස්සේ ආටි වැටෙනවා අපේ කට්ටිය වැටෙනවා දැන් පහුගිය තිබු මැරිලා ඒවා දැන් බොඩිස් කුණු වෙලා දැන් ආයෙ වැටෙනවා ගිහින් දාන්න දිහා කුණ නැහැ ගිහින් දාන්න කවුරුත් ඇත්තෙත් නැහැ දැන් දැන් තමන්ට තමන් විතර බලන්න කවුරුත් නැහැ දැන් තමන් ගැන බලා ගන්නවා මිසක් තව මිනිහෙක් ගැන බලන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් නැහැ දැන්. ඒලෝ දැන් කන්න නැහැ. දැන් දවස් දෙකක් දැන් හැමදාම කන් කෑම කාලා නැහැ. 18 වෙනින් 17 වෙනින්ද කාපු රෑ කෑම කාපු ටික විතරයි 18 නැහැ. දැන් 19ක් නැහැ. 19 දැන් ගහ ගන්න එනවා. උන් එනවා දැන් ගහන්න එනවා ගහන්න ආපු ගම අපි ගහ කොල්ලෝ ගහනවා. ගහපු ගම සීසීකට විසියලා එනවා. ඔය 19 වෙනිදා හවස් වෙනකොට සාජන් සුනිල් සාන්ත අර පොඩි රේන්ජ් ලයින් එක දිගේ එනවා කෑ ගහ ගහ එනවා ගහ පියව වහන මේක කොල්ලන්ට මොරාලයක් දීදී ඉඳගෙන එනකොම මම අඩේ වහන්තය ඔබ මෙතනද මං හිතුව ඔබ වතුන වැටුණා බං මේ ඕපන් එකේ වැටුණා කියලා මං හිතන් හිටියේ මං මං ගෝ මමත් හිතන් ගියේ සායන්ලා ඔක්කොම කෝ සිල්ල වැටලාද කියලා අඩේ නෑ බං මං හිතා එතන කැල්ල මං මං කෝ මං මාත් විතරයි මං විතරයි මෙහාට ආවේ ඊට සායසුසන්තත් මල් ළඟ එතන නතර වුණා නතර වෙලා පොඩි අත්තිවාරං කෑල්ලක් තිබ්බේ එතන අත්තිවාරං දාප එකක් වැල්ල මුල්ති වැල්ලනේ මං ඊට පස්සේ හාරලා හාරලා සාජන්ටයි මටයි ඩග්ගා ආටියක් කරනකොට ඩග්ගා සිංහ යට සිංහ ගන්න පුළුවන් විදිහට හාරලා අතින් හාරලා හදාගත්තා. ඊට 19 වෙනිදා හිටියා 19 <clears throat> වෙනිදා ස්ටා උපාලි කියලා හිටිය අපේ සපෝට් එකේ ක්වාට් මේ හිටේ සායම් මේජර් කොහොම හරි 19 වෙනිදා බත් එකක් වේලා. බත් විතරයි. බත් එකක් වේලා අපේ දෝත දෝත ඒවර තිබ්බා මේ එක්කෙනා එක්කෙනා එක්කෙනා අතේ බත් දෝතක් දෙන එක කෙරෝල්ට අරින්න කියලා. කොහොමම කොහොමද ටිකක් කෑවිලා කොහොමද බත් කටක් කන්න හම්බුණා එදා. එදා තමයි දවස් දෙක පස්සේ බත් ටිකක් කෑවේ. ඊට පස්සේ 19 වෙනිදා රෑ කඩන්න මාවා. සාමාන්‍යයෙන් රෑ කෑ ගහගෙන කෙල්ලෝ කොල් පොඩ්ඩියුන් එහෙම කෑ ගහගෙන කෑ ගහ එනවා කඩන්න කඩන්න ගහපු ගාම ආ වෙඩි කාගෙන ආපහු යනවා. ඔහොම ඔහොම රැලි වශයෙන් ආවා උන්ගේ කඩන්න. ඒත් නමුත් කඩා 19 වෙනිදා රෑ කඩා ගන්න බැරුව ගියා. ඊට පස්සේ 20ට එළි වුණා. 20ට එළි වුණාට පස්සේ අපේ දැන් කැසුවල්ටි බොඩිස් වැඩි දැන්. පාස්ටයක්වත් දාගන්න දා දෙන්න තරම්වත් කෙනෙක් නෑ දැන්. Taman තමයි. ඒක පතුරුන් නෑ. දැන් පතුරුන් එන කැන්ටින් එකේ තිබිච්ච බිස්කට් එව්වා. කඩ කඩ එව්වා බිස්කට් කෑවා. ඊට පස්සේ ඉතින් එහාර කන්න මුකුත් නෑ. ඊට පතුරුන් නෑ. එම්පම්ජ කට පතුරන්න දැන් ටී පහසයකට පතුරන්ටයක් හොයාගන්න ටික විතරයි. ඒත් ඒත්ගේ මතරන්න කොහමද අපිට කියන්න කොහොමරි තවදවස් දෙයක් කල්ලා දවසක් කල්ලඟින්ට එට සියෙන් පෝස්සෙනවා කියලා දැන් කොමාරිය දැන් අල්ලාගෙන ඉන්නවා ඒවා දැන් දාහත දාහට මැරිච්ච බොඩිස් දැන් බොඩි සිදිමිලා කුණු ගඳයි දැන් ගානකුල් ගානක් නැහැ දැන් ඉතින් මම ළඟ මිනි කුණු වෙලා දැන් ඉතින් ඒවා ගිහින් දාන්නවත් මොනා කරන්නව කවුරුත් නැහැ ඉතින් ඊට පස්සේ එදා කොහොම හරි ඉන්නකොට දවල් ඉන්නකොට ඒත් එතනත් මගේ වෙලා මම බේරුණු ඒ අවස්ථාව දෙවෙනි අවස්ථාව කොහොම හරි 81 එකක් පිකප් වුණා අපේ 81 පොයින්ට් එකට අරගෙන තිබ්බා 81 එකක් පිකප් වුණා පිකප් වෙලා සුසුරු ගනක ඩක් සඳමයි අද නස්සර ගැනු වැටු හරිටම අපින තැන්ට වැටන අපි තිසි ස්ථාරක සෙබලෙක් එස්සාර සෙබල ගත උඩට වැටුනේ මෝටාරක පිපුරුවේ නෑ කොල්ල ගත කරලා ගියා මෙහෙම කොල්ල කෑගහන පිටිපස්සට ගියා ඊට පස්සේ අපි දෙන්නා ගිලබන්න බෝම්බ පුපුරන්නේ නැහැ සාහසුන්ත මට කිව්වා මේ ඕක ගිහලා හිමීටම තීපන් ඉස්සරහින් කියලා ඊට පස්සේ මම හිමීටම බෝම්බේ උතති පුපුරයි කියලා හිමීටම බෝම්බ අරගෙන ගිහිල්ලා බිච්චි ඇතුව බිච්චි හැ පැත්තෙන් තියලා මෙහා දුවගෙන ආවා එතනට ස්නයිප ගහනවා. දැන් දහන 20 කියන්නේ 20 කියන්නේ දැන් හොඳටම අවුල් දැන් කණ්ඩත් නැහැ තුවාලකාරයොත් වැඩි අපි අපේ නුත් ගහනවා ආඩි දිලි දිලි ගාලා අපේ නුත් වැටෙනවා කාටිය කටිච්ච ගාම 10 එක්කෝ දෙතුන් දෙනේ මැරෙනවා නැත්නම් 10 15 තුවාල. මොකද කට්ටිය ළඟ ළඟ ළඟ අක්කර දෙකක තියෙන ඒ SR එකකුත් ඇවිල්ලා බ්‍රිගේඩ් එකේ කට්ටියත් ඇවිල්ලා පොලිසිය නේවිය එකේ ඔක්කොම දැන් මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඒකට කොටු වෙලා ඉන්නේ දැන්. දැන් උනුත් දන්න හොඳට කොටු වෙලා කියලා දැන් අපිට තියාගෙන ගහනවා. ඊට පස්සේ පණේඩයක් ආවා ටොපර් පෑඩ් එක පැත්තේ එස්සෙප්ලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඩෝසර් පොයින්ට් එකේ කොමාන්ඩෝස්ලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා කොමාන්ඩෝස්ලාට ඕපන් එකක් කොස් කරලා එන්න පිටියක් නැතුව ඉන්නවා හැන්දෑව වෙනකන් ඉන්න එස්සෙප්ලාට එස්සෙප්ලා ඇතුළට එන්න පාරක නවත්තන්න කියලා එස්සෙප්ලා ඇවිල්ලා තින්නේ LTT විදියට සරන් ඇඳගෙන කොහොමද කොන්ට්‍රෝල් ලවාගන්න එස්සෙප්ලායිනේ සරන් ඇඳගෙන ඉන්නේ සුදු ගොඩි වනවා මේ පාරක නවත්වපුගම කොමන්ඩ එස්සෙප්ලා ඇතුළට එනවා පාරක නවත්තනක දැන් පණේඩයක් ඇවිල්ලා හැමෝම කෑක කෑකහ කියනවා දැන් පණවිඩි. ඊට පස්සේ කොහමද දැන් මගේ LMG දැන් මේ පතුරන්නේ නැහැ. එකම එක ටොම්බ ගන්න මේ බෝම්බයක් තිබ්බා. මම කවදාකවත් ටොම්බ ගහලා නැහැ නැති හින්දා මට ඔබ ඕක ගහලා ඕක වල්ලපන් කියලා. මම ඒ ටොම්බ එකත් ගහලා මම එකත් වැල්ලේ වලලා මම කොහෙන් සාය මං කියලා පතුරුම් පෙට්ටියක් හොයාගෙන එන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ LMG නේ LMG එතන තියලා මම ගියා දැන් පතුරුම් පෙට්ටියක් හොයන්න. යනකොට අපේ සෑම් මේජගේ බඩිය හිටියා කුලේ කියලා කුලේ බිච්චියට හේතුර මෙම ඉඳගෙන ඉන්නවා ඇනතියාගෙන මෙම අද ඔලුව ගාගෙන කුලයක් එපන්න ඇත්නොම විච්චර හේතු කරලා ඒවස්සේ මගේමට බඩගන් වඩගන්න තෙට ගිල්ල දෝන ගිල්ල කුලේ කුලේ කියලා කතාර මුක් කතා කරන්න අම කොල පයින් හපම් කුලට පයින් හපම් කුලේ වැටන හැම කුලේ මැරිලා එම වැඩි වෙදල කොට පපුර කොට වැඩි වෙදල එහම වේදනාවට හෙම ද එහම මැල්ලා ඊට පං කුලේක වෙපන්න ඇත්තරගෙන ගති පූච සේති බම් තව මැකිසින්න ඇත එකත් අරගෙන මන් දිව්වා එතන තියෙන අපේ මූලස්ථානයේ ඔෆිස් එක ළඟ තියෙන උස්ස ටැංකිය. ඒ යට තියෙන එතන මම දැක්ක කොල්ල දෙතුන් තුනේ කස සිංගලා ඉන්නවා. මම එතන දුවගෙන ගිහලා මූ වෙලා ගිහලා ටැංකිය අර මෝටරේ දාන ගේ වගේ කෑල්ල රිංග ගත්තා. මමත් ගිහලා ටැංකිය අතට රිංගුවා. රිංගලා මම ටිකක් ඔළුව දාලා බැලුවා බලනකොට එතන හොඳට පේනවා චොපර් පෑඩ් එක. චොපරක පෑඩ් පෑඩ් එක නැත්නම් සුදු කොඩි වනනවා මෙහෙම. ඊට මම තුවක්කුවත් මේ මතට අරගෙන මම පොඩ්ඩක් ඉබිලා බැලුවා. උත්තරේ නම සුදු කොඩි වනන්නේ. මම ඊට පස්සේ මං එලියට ආවා. තව ටිකක් ඇඟ එලියට දාලා මං කිව්වා අර එස්සෙප්ල තමයි බං අර සුදු කොඩි වරන්නේ බං කියනකොට මට වැහුවා. අර කියන්නේ උන් එස්සෙප්ල වගේ කියන්නේ බොරුවට සුදු කොඩි වන්නවා හරියටම ටාගට් එක දැක්කොත් විතරක් වටන්න ගහලා වටනවා. ඒකකම අර මට ගැහුවා මගේ ඇඟට ගහන්න නැත්තේ ගහම ගතට වැදුනා. තුවක්කොත් එහෙම මත ඇරුණා. අතෑලට මං එහෙම ඩඟම් මට සිරි ගුණහරපෙක් කියන කොටි තමයි යකෝ ඉන්නේ බොරු කරන්න කියලා මං එහෙම කකුල් ඇටේ කඩලා ගියා. මං එහෙමම බඩ ගෑවා. සිග්න රූම් එකේ තමා අපේ කැසුවල්ටි පාටීටී ඇතුලට ආදා ආදාල මැරෙන කට්ටිය ඉලිටිසික් කරනවා අනිත් මම ගියවතන මට හරි වේදනයි දැන් ඉන්න බෑ අත උස්සා ගන්න බෑ ඊට පස්සේ මේ මම දැන් අතේ දාගන්න වෙලුම් පටියක්වත් දාගන්න වෙලුම් පටියක්වත් නෑ මල් ළඟ තිබිච්ච ඔය කොල්ලන්ට බැඳලා දැන් මගේ අතේ නෑ මෝ ඊට පස්සේ එතන තිබ්බ රේන් කේෆ් එක අර බෙල්ට් එක මගේ බෙල්ට් එක තනියෙන් දාලා ඒක ගාංචුව දාලා අතට දාගත්තා අතට දාලා මං ගියා සිග්නල් රූම් එකට රුපෙත් බාවන්න හැම තැනම දැන් තුවාල තුවාල පිරලා එක ගොඩේ එක ගොඩේ මිනි මැරිලා දැන් මැරිච්ච උන් හැම එළියට සික් කරලා මම කාන්ද මම දැන් ඔතන ඉන්නවා කොහොම හරි කෑ ගහලා කෑ ගහලා දැන් මමත් කෑකවා දැන් පාරක නවත්තන්නද පාරක නවත්තන්නද ස්ටෙප්ලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා කොහොම හරි ඉස්සරහා පාරක නවත්තා 21 වෙනිදා ඉස්සරහා අතර හමාට අතර විතර වගේ ඉස්සරහා තිබ්බ පාරේ එක එක පතුරම හරි වෙලිදී වෙලිදී හිටිය කොල්ලෝ පාරක නැවැත්තුවා ස්ටෙප්ලා කියලා හිතාගෙන බාරක නැවත්තුවා විතරයි කෙලින්ම RPG ඇසෝල්ට් එකක් 100ක් RPG 100ක් විතර ගහගෙන පොටි ඔක්කොම ඇතුලේ ඊළඟ බැලුවා බලනකොට මේ සිග්නල් මේ දැන් ඇතුල් වෙලා ගහන එක කැලර් ගහනවා ග්‍රෙනේඩ් ගහනවා RPG ගහනවා දැන් කොටි 300ක් ඇතුල් වෙලා දැන් ගහනවා දැන් ඒක කඩාන ඇතුල් ඇතුල් වෙනවා දැන් ඇතුල් වෙලා දැන් ගහනවා දැන් මේ සිග්නල් රූම් එකට ගාපම ආර්විජ ගාපුකම ඒකින් නොක ඇසු ඒ බිච්චේ ඒ බිච්චරන මම්බෙලව මේක හරියන්නේ නැහැ දැන් මම මරනවා ඊට පස්සේ එත අපේ ටීම් එකක් ඔය කැටලෙකද ටීම් එක මේ කිව බී කඩාන කොමට බිච්ච කල්ලගම කියලා ඉතුරු තීම ඉන්න තීමයක් තෙට්න තියක් හත ජක්කිද වගේ ෙට්න කෝමරගන කොන දැන මරණ මැරන්ටරි ය කඩ අල්ලම බීච්චක බිච්ච කල්ල කොහට මේ මුහදින් ශපොට්ටක් ගන්න කියලා ඉරස උුණු මංවා තුන් පසේ කිය උන් පසේ ගිහිල්ලා ඔයදැ පෙන්නු පල්ලි තියෙන්නේ පල්ලියට හැපැතෙන ඔද ලොක බිල්ලි බතිබුණ තාප ඇතිබේ හොඳන්ගේ සෙට්ටකම එම මොරල්ලකට කෑගහගෙන පැන්න හැපැත්ත පැන්න කරලෙ පැන්න මගේ මට පැනගන්න බෑ පෙන් මත දල මට උස අඩිහක උස මට පැනගම තාපෙන් හැපැත්තල ඉද මොකද ඉන්න බර පල්ලිය ජනල්ලස දුවකුතියාගෙන පයින පයින පයින පයින පයින කොන්ටම ගැහුවා අයම හැපැත්තර පැන්නේ කැටලේ ගෙද විතරයික පැන්නේ කැල්ලෙ ගෙදට හොඳ ගෙනෙට් පරක් ගහල ගහපු ගෙනෙට පරක් වැදිලා මේ හැම තැනම හිල්ලල ඉල්ලලේ හැමදාම කැල්ලේ ගෙදර කයි පයින මම කැල්ලේ මොකද සින්න එක මොකද මම මේ යන්න බැරිද කියලා බෑ බෑ වසන්තයක් ගහනවා පයිනවා ඒක මේ පයින පයින කාට ගහනවා යම කොමුකන්දම ඇතුල්ලා තියෙන්නේ බෑ මොකද කන්නේ යමන් පිටිපස්සට මොනවද කරන්නද යමන් කියලා පිටිපස්සට යනකොට ඒ සාමෙක්ස් ළඟින් තමයි දැන් අපි පිටිපස්සට යන්න ගිහින් ගියාට පස්සේ එතනම ටැංකියේ එතන තියෙන ටැංකිය. ඒ ටැංකිය උඩ දෙන්නේ කොළුව දාලා කෝපල් කෝපල් අපි මේ VHR කට්ටියක් ඉන්නේ කියලා. ඒරස්සේ මුන්ට තැන ස්ටෙප්ල ඇතුල්ලලා කියලා ඒට මම් බාලට ගුණයක් මොක ගුණේ ම වහන්තය බන් කිය අමට වහන්ත ස්ටෙප්ල ඇතුල්ල මංක ස්ටෙප්ල නේ බං ඇතුල්ලන මේ එල්ටිට ඇතුල්ලේ දැන් ගාන හෝ ගාලා මේ කරගන්ද නැතු දැන් දැගති කරල ඉවර බං ඇතු ලොක්කම ඉවර ජයමලා ඉන්න කියලා ඒට සුක නකපන් නකපන් මේ ටැන්කේම කෝක නැගල මොක බන නොබලයි නෑනම බරයි නෑ නෑබම් මේ අවුන්න නකපන් නකපන්ක ඒරසේ එතන ගිය අත්තනාය කියලා කොල්ලෙක් අපේ කම්පැනී මොකත්තේ නැගපන් කියලා ඊට පස්සේ ඕකට නැගලා වැඩ නැහැ බං වහන්තයා ඕක බලනවා බං යම මරාන මැරෙන්න හරි කමන්න අර පැත්තට යමන් කියලා ඒ දෙන්න ගියා ඊට පස්සේ කැඩලේ ගෙදරට මම කැඩලේ නගිමු බං මේ ටැංකිය හරියට බං නගිමු බං ඕන මොකද දැනෙන්න කන් දැන්නේ නැහැ නේ කියලා ඊට පස්සේ මාවත් ඉතින් උස්සලා ටැංකිය තියලා කැඩලේ ගෙදරට නැග ටැංකිය දැන් කරන් අපි ටැංකිය ඉන්න දැන් ටැංකිය දෙකට බෙදලා තියෙන්නේ කුටිය ලොකුට වතුර ටැංකිය කැඩලේ ගෙදරයි ගුණ තිලකයි ගුණවර්ධනයි එක පැත්තක මම මෙහා පැත්තේ මට මට විඩියෝ දෙන්න මට අමාරුයි දැන්හිටිය හත්ත දැන් හුවෙනවා කෑ ගහනවා දැන් අමාරුවන් වෙද පට පීතිෙන හැම තැනම කෑගහන උඩට වෙඩි තියෙනවා හැමතන්ට විදින කෑ ගහනවා ලංඟ ලඟම දැන් අක්කද ගුදන් කොටු කරගෙන දැන් හටන මෙහට කෑගහනු ඇ ඇතුළට එන්න රෑන අපි තැංගිලනෙන්නේ අපි මරුවි කල්ලෙන්නේ අප මරණ මැරවන උන් බෙඩි හපාගෙන මැරි කොල්ල මැරවන කර වෙනකරන්න දෙන්නේ එහින්ද උම් ඇතුළට එන්න බයයි උන් වටේ ඉන්න රෑ පහුදක් ලේකරන්තම දැන් උන් හදන්නේ මම දැනගත්තා දැන් පවෝදා කියලා කරනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මරනවා. තියාගන්න දෙන්නේ නැහනේ. වැඩ පොලක් ගන්නත් බෑනේ අපි තුවාලනේ අපි වෙඩි වැදිලානේ. එහෙනම් අපි අනිවාර්යෙන් මරනවා. සමහර තුවා වෙඩි වැදිලා නැති ආර්මි එකකම තියාගනි වැඩ කරන්න හරි මොකක් හරි කියලා. එහෙනම් තේරුවන් නැහැ දැන් මට ඉතින් දාලා යන දෙකුත් නැහනේ. මට මගේ දුන්න බැඳලත් නැහැ වයිෆ් මේ යාළුවා හිටපු කෙල්ල විතරයි ඉන්නේ. මං ඊට පස්සේ තීරණය කරා මම මැරෙනවා. මුන්ගේ මැරණවට වැඩිය හොඳයි මර්ග මගේ ඇතිම ම මැරණවා කියනක ඉරිවස්සේ මම පෙන්වතියගේ නම ලියනවා ශිරාණි කියලා බිච්චියේ රතු පාටින්. අතේ මේ වම් අතෙන් ලියනවා දකුණු අතේ විදියට තියෙන මේ වම් අතේ යන බිච්චියේ ලියනවා ශිරාණි කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ ධන අකුර ගහලා වසන්ත ගියා ගත සමුගතිමි කියලා දෙස් 96යි දහර විසියක කියලා දිනේ ලියලා මම දැන් ගෙන් බෝම්බේ පපුවට අරගෙන බෝම්බේ පින් ගලවලා තිබ්බේ දැන් අතාරේ K400 එක පින්න ගලවන්න තියෙන පින්නේ ගලවලා දරෝගෙන දැන් අතාරය නදකොට එක බැස්ස රැංකීට දැ කරුවල හත හම අටට හිතර ඇ බැස්ස බ බලන්නකොට සිල්ල එ සිල්ල කොද කිය සිල්ල සිල්ල පම්මන් කිව්ව වන්න හාලියකගෙන හාලි හාලිය පම්මන් කිව්ව ඒට පස්සේ දැ කොහමරි ගේඩේ කඩාගන්නම මඟ දැ ගේඩේ කඩාගත්තොත් සිල්ලත් ඉවරන මංට ගෙන කඩගතක අනි දෙනට මේ අනි තුන්දර ඇපට නම පොඩි මේ විච්චෙන් කවරලා අන්තින් දෙන්නම දැම් බෝම්බ දෙකව මගෙත් බෝම්බි කලෝගෙන සිල්ලත් බෝම්බි කලෝගෙන එස්සර් කොල්ලත් බෝම්බි කලෝගෙන පින් කලෝගෙන දැන් ඉන්නේ දැන් දැන් මෙහෙම නිදි කියලා වැඩ නිදි කරා ඔක අතෑරේ කියලා දැන් බෑ දැන් මැරෙන්නද නිකන් මැරනවා දැන් ඊට පස්සේ මම සිල්ල කතා කරා සිල්ලෝ මේ ඔක හරියන්නේ නැහැ දැන් තුන්දෙනේ කාටද නිින්ද ගියොත් එහෙම ගේන්ඩ එක අතෑරනවා ඔක අතෑරලා පුපුරලා තුන්දෙනාම මැරෙනවා ඊට මේ මේ ඔක ගහම් පින් කියලා මගේ අර ගහන ගහන පින් එකේ කේපෝ හන්ඩඩ් එකේ එක පින්නයක් සාක්කු විදා ගන්නවා ඒත් තියාගෙන ගහන බෝම්බ ගහනවා ඉතින් මම කොහොම බලපන් මගේ සාක්කුව ඇති කියලා ඒක සිල්වා අද දාලා දාලා කොහොම හරි මම පින් තුනක් ගත්තා. දැන් අරගෙන උගේ බෝම්බේ දැන් මගේ මේ වෙඩි වෙච්ච අතට දුන්නා. මේ මේ අත මම දැන් වම් අතේ තියන බෝම්බේ තියන් ඉන්නේ. ඒක දුන්නා මගේ අතට. දීලා දැන් කරන් කොහොමද දැන් මගේ අල්ලගෙන ඉන්න බෑ දැන් ඉස්ලාගේ. මට මේක අතාරෙයි කියලා. කොහොම හරි ධෛර්යය දාලා මම අල්ලගත්තා. ඉස්ලාගේ ඉවර අල්ලගෙන සිල්ලා ඊට පස්සේ මගේ මේ එකටයි උගේ එකටයි ගහලා මේ පින් දෙක දැන් ගහලා උගේ අතේ ගේන දෙයක් තිබ්බා. පිදුන ගහ එඟ පැත්තේද. එස්සාරගේ සෙබලගේ පින්නයක් නෑ ගන්න. උගේ පින්න ගේන්න කරග සිල්ලා බූට් ලේස්යක් කපල අපල හපල කපලලා ඒක උතුල බැඳල දු. ඕ වයිනකොට රෑ උනා රෑනකොට තැන්කිට ගොඩ න ගොඩ නොකොඩන ගොල්ල කොහොමරි අපිට බාරල හිට එල්ඩිට කාඩස් කෙනේ ඌත් ගොඩ වෙලා උත්තහ පැත්ත හිටී කොහමරි අපේ ටැන්කයේ කොමරි දාසයක් විතර එනකොට ටැංකි හිටිය දැන් රද මාම කපු කමල්ඩීන් පුෂ්පකුමකුව දාසයක් විතරකම ටැංකි ඊට සර එල්ටිටි කරකවා පණෙමු කෑම්ප් එකෙන් පයින්ට උදන්නේ අපේ බාරලා හිටපු එල්ටිටි කාරේ අපේ සෙට් එකේ හිටින්ට එකේ මේ අරයි යන්නම් වැලියට හරි වවුනියවට හරි අරයි යන්න පාරවල් දන්නවා එවෙන් යන්නම් කෑම්ප් එකෙන් පණෙමු කියලා ඊට පස්සේ කට්ටිය හා කියලා දැන් කතා වෙලා රෑ බැස්සා වෙලාවක් මතක නැහැ රෑ බැස්සා රෑ බැහැලා ටික දුරයි යන්න හම්බුනේ යන්න හම්බෙනකොට මම බැම්මක් උඩ තාප්පයක් උඩ කොටි ඉඳගෙන ඉන්නවා. එතකොට එනකොට අපි එනවා සද්ද ගව ටෝච් එක. ටෝච් එක ගමු කර පෑෂ් එක එළිය විහිදෙන රතු පාට මාක් එක විතරයි මම ටෝච් එක එකේ උන්ගේ කාඩස අඳුන ගන්න ගහන ටෝච් එක. එදී විහිදෙන විහිදෙන විතරයි එළිය ඉස්සරහට යන්නේ. ඊට පස්සේ එල්ටි ටික කතා කරා. අපි ළඟ හිටපු එක. ආ ඊට පස්සේ ආ එන්න වල වල කියලා ආපහු ඉඳගත්තා උන් බැම්ම උඩ. අපි උළඟට යන්න බෑන අපි සීසිකර දෙපැත්ත තුන් පැත හතර බයි කරන කර සීසික දව්වා දුවලා මේ ගෙර දරපට කල උන් වැඩිති බෙත ඇමකුන්න ගිඩි කොටවල් ගහගෙන වටේට දැන් වට ඩියුටි වැඩික උන්දන්න ටීමයක් එලිටන් ඩාව කිය ගුරත්නයි මයි එකට සෙට් වුණා කල්ලා අපි ගිය මේ පල්ලි ඇතුළට පල්ලි ඇතු මරකුව මේ ගුණවත් ගුරත්න කිවා වහන්තයම මුහදේ බැල පීනම කියලා මක මට පීනන්ට බෑනික හරි අවුලන්න බෝම කරේතියන් පීනන්න මුහදර පැල්ල මුහදෙන් පීනන ගිල්ල මේ අර පැත්තර ගිල්ල හෙම යන් කියලා ආ යමක් වෙන ඇඩ කියලා ගිහිල හිමිටමිට ගිල්ල මේ පල්ලි අතෝට ගිහිල්ලා පල්ලි අතයන අපේ දිකටම අපේවුම් මරලා දාලා එක කොහමනි පැල්ල ගිල්ල පල්ලින් බැලවා ඔන්න යමද කන්සින රෝල් දාලා අපේ ගලෝනපු කන්සි රෝල් දැන් අරක වටේට දාලාම් දාලා අපිව්ව ගෙනල්ල අපිම කොටු කරලා උන් දැන් ඩියුටි ම ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ ඩියුටි ඒ ඒක කහට මෙහට යන ඇවිදින තුවක් කරේද මෙහම යනවාද මුද ගොඩි බලු නොදට පේන තුවක්කොත් මෙම කරේතියක එහට යනවා මෙහට යනවා අංක මේ හරියන්න ගුණයා මේ ගොත්තේ මාට් වෙනවා කොම බිචර බයින්න කසරල්ලස බහින්නත් ඕනනේ එහින්ද අපි කොහම කියලා අප හොයාගෙන ටැන්කියෙන්නගමු කියලා ආහෙන යමන් කියලා ආය ගිහිල්ලා හොයාගෙන හොයාගෙන කියලා ආය ටැන්කිය හමුණා ටැන්කිය නැග අපි දෙන්නා තමයි නැගී. ඔහොම ටික ටික කීප දෙනා කීප දෙනා කීප දෙනා ආවා. නමුත් හතරවත් දෙනෙක් ආවේ නැහැ. පහුවදා කලිය කරම් ඒ කලි කරනොත් එකම මේ අරස්සාර් කොල්ලගේ බෝම්බේ ටැන්ගිය වැලඟටනකොට අතැරුණ බුද් ලෙසක පැන්න එක බ්ලාස්ටෝ දීංග මේක මැරුන්න ඒක දැන් කෑගහනෝ කෑගනෝ කෑගන කෑගන කෑගන කෝපල් බේරගන කෝපල් ගකං ඇහෙන්ට තින්න එන්න හයිියෙන් කෑගන කෑකක අපික දැන්න රයි දැන්ව දැන් කොමත වෙන කොමරි එල්ටිටිං හකම මට කොමරි උට ෂොඩ්දයක් ගැහ්වා වෙලස්සේ උගේ සද්දෙත් නැතුව ගියා ඒක පහුදා ක්ලියර් කරා පහුදා ක්ලියර් කරා ගැහුවා ටීම් එකකට සැබ්බයක් උඩ ඉන්න ටීම් එකට ගැහුවා ගහලා ගියා අපිව බැලුවේ නැහැ දැන් ඔහොම ඉන්නවා දෙයියන්ට කියනවා කියනවා කියනවා දැන් එනවා එනවා සද්ද එනවා දැන් උන් හැමදාම ක්ලියර් කරනවා හැමදාම ක්ලියර් කරනවා වහවල වල ගහන සිවිලින් වල ගහනවා ගහන බර බර ගහන වහවල උඩ යන්න ගහනවා ග්‍රෙනේඩ් ගහනවා කාමර ඇතුළට හැමදාම ක්ලියර් කරනවා හැමදාම ක්ලියර් කරනවා ක්ලියර් කරනවා ඉතින් අපේ ටැංකියෙන් යනවා අපේ ටැන්කේ බලන්න බැලුවීම බැලීම නෑ ඇති ඊරසින් කණ්ඩ නෑ දැන් ගන්න ටැන්කි දැන් ඉන්නවා අපි දහත්තුනා දහතුවා කියන දැන් ඉන්නවා කණ්ඩ නෑ වතුර නෑ දැන් ප්‍රශ්න තියෙන ඊවස්සේ පම් කරන්න එකම හෙල්මට් එකට දැන් තුවාල අපි හින්දා අපි දැන් පොඩි සියමල ගහක් තියෙනවා මේ වැටිලා අත්තක් ඒ හින්දා අපි තුවාල කාරයෝට ඒක දැම්ම අපේ ලේ ගිහිල්ලා හරි අමාරු හින්දා දිසනාය බඩකුණු වෙලා ඊට පස්සේ බොන්්ඩ විදිහන්න දැන් අපි චූ කරන්න හෙල්මට චූ කරන බිච්චි දෙකන්න ඒරස්සේ ඉවසාගන මෙන්න බැරිතන සිල්ල බිව්වා මේ ටූ හෙල්මට් එක බිව්වා බීලයිට පස්සේ මට දික් කර ඒරසේ මය කටේ තිබ අජි මමත් බිව්වා ඒට අජිත්‍රෝන්ට දු අජිත්‍රෝණ බිව්වා ම කීපදන බන කීපදන බිවෙන බිව්වා ඉතින් බීලා හිටිය ඊට පස්සේ කොහමද පහුවදා ඊට පස්සේ ආපහු රැය වුණාට පස්සේ බිමට බැහලා ගෝ වගේ රියක් ගල්ලබු ගෙරියක් සෝයා මීට්ටියක් අහම වතුර මුට්ටියකුත් අරගෙන හොඳ පුළුවන් කට්ටිය දැන් උඩ නගිනවා. ඔහොම ඔහොම දවස් මුල්තිය ගහලා දැන් ඉවරලා දවස් පහක් හතරක් පහක් ඒ කට්ටියත් හිටියා. ඒතරම් කොහොමද යන්න පුළුවන් කට්ටිය බැහැලා ඒ කට්ටිය යනවා කියලා ගියා ඒ කට්ටිය. අන්තිමට මා තුවාල හතර දෙනෙක් ඉතුරු වුණා. මුලින් මුලින් මුලින් මුලින් ක්ලියර් කර වගේ නැටටයක් අඩුයි දැන් කලිය කලිය කරන අඩු නමුත් අර ඩෝසර් කරනවා කෑ ගහනවා අනමනක ඔතන ටීවී යන්න ගන්න අපේ බඩු ගලවනවා ඒවා තියෙනවා නමුත් අර යටින් අර මෙහෙම දැන් ඔහම එනවා දැන් ක්ලියර් කරන කෑ ගහන් කතා කරගෙන කතා කරගෙන එනවා දන්නවා දැන් ඉතින් ටැංකියේ බලනවනේ ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාව ඉතින් මැරෙනවා ඉතින් ළඟින් ළඟට එනකම් ඉතින් ජීවිතේ මැරෙනවා ඉතින් දැන් කොහොමද ඉතින් බලනවා දැන් මේක බලපුවා මේක බොම්බ දෙක තුනක් දාපුවා මැරෙනවා ඉතින් ඉතින් මැරෙනවා කියන්නේ හද්ද මී කතා කරන්නේ පපුවේ හඬ පව ඇහෙන හරියට උන්ට අහන් හිටියොත් ඇහෙනවා ඒද මේ ඒනකොට ඇගේ ලේ වතුරල්ලද මැරිලයින්නේ නැම් බලයි ඔහොම ටිකට්ටික දැඋගේ කටහට මකුන්ගේ වැඩිය කරගෙන ටිකට ඇතර යනවානේ ඔ ආයලේටයක් වුණනවා දැන් හරි ආයදංජ එක තව මොහොත කර ජීවත්වෙන්ට වාසනාව ලැබුණ කියලා හිතාගන්න හොමට ඔහොම හොමොම උන් එනවා අපි බයනවා හන්න ඔහොම හිටිය ඇති නිදා කොමරි දවස් දහයක් හිටිය රැන්කීම අම්ම අපි යමු කියලා කියලා කොහොමද ඉතින් ආටි ගහ එනවා ආටි ගහ නවත්තුවේ නැහැ නේ ආටි ගහන ඉතින්නේ ඔපරේෂන් එකක් එනවා ඔය යුද්ධයක් කරලා අපිව බේරගන්නේ ආර මේ කැම්ප් එකට එහෙම නෑ නෑ ඔහොම ඔහොම ඉඳලා ඉඳලා එන්නේ මං කිව්වා මං මං ඉතින් මම යනවා දැන් ඉතින් හරියන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ එදා හඳ තමයි නෙමෙයි හඳ එදා හතරට බහින්නේ හතරට බැස්සට පස්සේ ආය යන්න ටයිම් එකක් නැහැ ආය පහ හයනේ ඊට පස්සේ ආය එන්න බෑ රෑ හතරට මේ හඳ මේ මේ බහිනකම් මම කොහොම පහුදා යනවා යනවා බදන තුන් දෙෙනස් ආ කියලා බැස්ට බැහල නමුත් අපිට එන්න හම්බුන්නේ ටිකත් දුරෙනකොට එලි වෙනවා මොකද අපි තුවාල දිසනක තුවාල රයියන්ඩ ඕනේ අපි තුවාල අමාරු බඩගාන්න අමාරු මම කියලා ඊට පස්සේ පොඩි කෑම්ප එක ඇතුළෙම පොඩි තල් පඳුවතේ තල් පඳුරස්සේ හැඟුණා. එතන අඹ ගහ. ඊට පස්සේ උන් එත දවස් එතන හිටියා. ඊට පස්සේ අඹ වැටලා තිබ්බා. අඹ ගෙරිත් ඇහිඳන කාලා. ඊට මම බැලුවා මේක හරියන්නේ නැහැ. දැන් දැන් ඉතින් යන්න බෑ. දැඟින් ආය හතට අටට මේ හඳ පායනකං ඉන්ඩෝන කරුවට තියෙනවාන එතම තිබ සංසෙට් එකක් බෝගිල්ලත්තක් ගිහිලා කනු අර බිච්චෝතිම පුඩපුරි කනු ගල් පන්නල ඒකින් මේ නැගල නැකල බැලු හොඳ යවුලන්න නැගයකට පහුද පහෝදාමාවක් ලිය කරන්න වෙලා කියන වෙලාව තම නැක්ගේ එත පහෝදාම එතනම තියෙන තල් පෙලක් ඒ තල් පෙලට හැන්දෑවර කොල්ල දෙන්නෙක් නගිනෝ බහිනවා අප පාන්දට නගිනවා අපි ගන ගණන් ගත්තෙන්න ඇති අපි කතා කරෙත්න උන් කතා කරන්න එන්න ඔහොම මේ නිදලා පහුදා කලිය කරන්නාව පහුදා ලයිනයක් ගහගෙන අපිට පේන දැන් අපි තාමාට්ටක මෙහෙම බලපුවාම පේ ඔලු ඉස්සුවත් අපිව පේන සයිස් එක තියෙන්නේ. මෙහෙම අපි මෙහෙම ඇද්දකින් පේනවා. දැන් බුදියාගෙන මෙහෙම බලන ඉන්න මොකද වෙන්නේ මොකද කරන්නේ කියලා. ඒක දැන් මම එනවා ක්ලියර් කර ක්ලියර් කර ක්ලියර් කරනවා. හරියටම අපි මේ පැත්තෙන් ආපු සෙට් එක තල්ගස් ළඟට එනකොටම උන් දෙන්න හෙල්මට් දෙක බිමතිලා තම උන් ගහන්නගෙන කොල දෙන්න කොම හෙල්මට් දෙක දැක අතල්ගස් උඩට වැඩි තිබ්බ ටටටටක් ගා දබ දබ ගා දෙන්න පැන්න තකස් උඩිනා පොඩි පැලන මුඩ කොල අතුනේ උඩින පැන ඊට පස්සේ උන් දෙන දිව්ව බීච් එකේ දිහා ආපු සෙට් එක උන් පස්සේ ආමියා ආමියා ආමියා ජොලාගේක කෑ ගහ එළව උන් දෙන පස්සේ ඒ ආපු සෙට් එක එතනින් මේ අපි දැක්කේ බැලුවේ නෑ එදා දවසත් බේරුණා ඊට පස්සේ ආයේ හවස් වරේ කයිද පහුව දවසේ අපේ නැතුලින් අපේ ඇඳුම් ඇඳගන්න ක්ලිය කරන්න යන හොඳට පේන දැන් පිළිපෙම පැත්තෙන් ඉස්කෝලේ පැත්තේ යනවා. ඒ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න වැඩ කරලා ආව තිවිල්ලුම් ගයක් ආවා. අපි ඉන්න හන්සෙඩ් එකේ එතන තියෙන පොල් ගස් දෙක. දෙන්නෙක් ආවා නැග පොල් ගහයි. දැන් පොල් ගහේ මෙහෙම උඩ නගිනවා කුරුම්බ කඩන්න. නගිනවා මෙහෙම කොල්ල බැලුවා නම් එහෙම අපිව පේනවා. උන් එහෙම නෑ උඩ බලන උඩ බලන ගහන්න නැග ගහන්න කළා. කුරුම්ඹ ගෙඩි හතරක්ද කොහෙද කැඩුවා බිබ්බර බිබ්බර බිබ්බර වැස්සා මෙහෙම කොල්ල බැලුවනම් පේනවා ඒ එහෙම තරම්වත් බැලුවේ නැහැ ඊට පස්සේ උන් කුරුම්බ කපම් බිබ්බර ඒ වෙලාවෙ ඉතින් මැරලා ඉන්නේ දැන් දකි දැන් දකි දැන් දැක්ක ගාම ඉතින් ගිහින් කියනවනේ නැත්නම් අපිට අපි තුවක්කුම ගුන්නේ නැහනේ ගහලා හරි මරනවනේ ඉතින් අපිව ඉතින් දැක්කේ නැහැ ඊට පස්සේ එහෙමම උන් කුරුම්බ ටික කැපුවා කපලා බිව්වා ඒත් අපි පහු අපිට බැස්සා බැලලා බලනකොට මේ කුරුම්බ කාලා නැහැ කොහොම හරි ඕක කරලා දාලා එක හාරලා අත දාලා දාලා වවුරු ගාලා වවුරු ගාලා උරුම බගෙඩි තුනක් කෑවා. හතරක් කෑවා අපි හතර දෙනා. කාලා දැන් ඉතින් ගිහින් බලනවා මේ කොහෙන්ද පයින්න පුළුවන් ආහාර මේ කියලා. මම දන්නා දැන් බෙල්ලන්ගේ පෑන්ලා යන තැන් ඔක්කොම මයින් පීල් අතර යන්න තැන් මම දන්නවා ඔය හැමතැනම මම හිටපු හින්දා. ඊට පස්සේ එහෙම තැනක් හොයාගත්තා. හොයාගෙන දර ගාලා පයිසිරෝ කන්දර ඇද්දා. ඇදලා පයිසිරෝ කන්දෙන් ටික ගනව හඳ පෑවුවා කියන්නේ. ඩග්ගාලා බීච් එකට හඳ පායනවනේ. දැන් බීච් එක බීච් එකේ යන්නේ. පොඩි පොඩි කැලේ යන්නේ. දැන් පෙනේ කියන බයට එහෙම තිබ්බ දංගස් ගාලා දංගාලේ හැංගුණා එතන. එදා හැංගුණා කොහමද එතන හැංගිලා ඉතින් අපි අපිට වෙන කියන්න කෙනෙක් නැහැ දැන් ඉතින්. වෙන නොපෙපෙන නොපෙපෙන බලවේගයෙන් අපි බේරගත්තොත් විතරනේ. එහෙනම් අපි රුපියල් රුපියල් පහේ කාසියක් ලේන් රෙදි කෑල්ලක බැඳලා ඉන්න තැන පුල්ලයාට රෙදි කෑල්ල අත්තක ඉතින් ගැට ගන්න දෙයියන්ට කියනවා ඉතින් මේ අපි කොහොමද කවදාරි බේරලා දෙන්න කියලා දෙයියන්ට වෙන කාණ වෙන වෙන කාට වෙන කාගේවත් උදව්වක් අපිට ගන්න විදියක් නැහැ නේ. ඉතින් දෙයියන්ගෙන් ඉතින් ඉල්ලනවා. ඒකත් බැඳලා ඔහොම ඉතින් කොහමද එතනයි අපේ SR කට්ටියකුත් ඉඳලා මම ලියුමක් එහෙම හම්බුණා. ඊට පස්සේ එතන හම්බුණා අපිට කේතලයක්. වැස්ස හරස් වෙනවා. මුලතිව්වලට වැස්ස බාධා ඇති වුණා. දවස් දෙකක පටිගත කිරීමක්. ඊයේ දවසම වැස්ස. දැන් මේ වැස්ස පොද වැටෙනවා. ඒ නිසා අපිට අපි નિયમિત ස්ථානවලට ගියා අ, කතාව කියන්න. නමුත් අද දවසම බාධා එල්ල වුණා. ඒ නිසා අපි බාධා මැද තමයි මේ කතාව කරේ. සමාවෙන්න මේ බාධාව වැස්ස වැහැගෙන එන මොහොත. අකුණු ගහනවා. මොළතෙව් ඉන්නම බැරි කොට තමයි අපි මෙහෙට ආවේ. වැස්ස අපිට හරස් වෙනවා. අපි ඒ කොටස ඔබට එකතු කරනවා. රටේ ප්‍රශ්නේ තිබුණේ රස්නේ පහුගිය දවස්වල. නමුත් අද කාලගුණය අගුණ වෙලා තිබෙනවා මුළු රටටම වහිනවා. ඒ නිසා මුලතිව් වලින් අපිට එන්න සිදු වුණා මේ වැස්ස නිසා. අපි ඉතුරු කොට සහමු. අපි දැන් දින 16ක් 17ක් වෙනවා ඒ වෙනකොට කෑම කිසිම निराහාරව හිටියේ. ඊට පස්සේ අපි එතනින් එහෙම නැවත දැන් අපි දන්නේ නැහැ කොයි තවුවට යනකම් මොකද අපිට සිතියමක්වත් GPS එකක්වත් කොම්පස් එකක්වත් අපි ළඟ නැහැ. ඊට පස්සේ නමුත් අපි මුහුද ගයිඩ්ලයින් එකක් අරගෙන මුහුදේ හොගාන සද්ද අරගෙන අපි කොහොමද දන්නවා කොකතුරායි කැම්ප් එක, පුල්මුඩේ කැම්ප් එක, ඊට පස්සේ තිරිකුණාමලේ තියෙන්නේ මේ ඒ පැත්තට ගියොත් තමයි මේ හම්බෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි දෙවෙනි දවසත් අපි යන්න පිටත් වුණා හන්දෑවේ 4 විතර නැවතත් දෙවියන්ට කියලා අපිව බේරලා දෙන්න කියලා කොහොම හරි යන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේ නිරාරව ඉඳ අපි යමින් ගමන් අතර අහුවෙන ගස්වල කොළ වතුර තිබහට කොළ අතර අහුවෙන කටේ දා ගන්නවා කටේ දාලා කන්න පුළුවන් නම් කනවා නැත්නම් එහෙම විසි කරන හැම ගියා ගිහිල්ලා අපි එදා දවසේ අලම්පිල් වලට ගිහිල්ලා තිබ්බා අලම්පිල් වලට ගිහිල්ලා අලම්පිල් උන්ගේ කඳවුරකට අපි කොටු වුණා කොටු වෙලා කඳවුර කොටු වෙලා අලම්පිල් පස් අපි දැන් දරගත කොහොමද මේ කඳුරේ ඉන්න බෑයි කියලා අපි තුන්දෙනා කරේ මෙන්නම කඳවුරෙන් එළියට යන්න අතකොටු කඩ කඩලා කරලා කොහොම හරි යනකොට බල්ලෝ වගේ ඉඳලා බල්ලන්ට අපි චෙක් වුණා චෙක් කරලා බල්ලෝ පුරානවා ඊට පස්සේ අපි කරේ කැලේ කඩාගෙන පොල් කෑල්ලක් තිබ්බා. ඒ පොල් කෑල්ල පැනලා දුවගෙන ගියා. දුවගෙන ගියා කම බල්ලෝ එලෝගෙන ආවා. නමුත් කවුරුත් මේ ටෝච් දෙක තුනක් ගැහුවට ආයි පස්සේ කවුරුත් ආවේ නැහැ. ඊට පස්සේ එහෙම පොල් කෑල්ල ගියාට පස්සේ පොල් කෑල්ලෙන් පොල් ලොකු පොල් වත්තක් තිබ්බේ. පොල් වත්තෙන් එහෙම ඇවිදලා ඇවිදලා පොල් ගෙඩි දෙකකුයි තල් ගෙඩි දෙකකුයි මේ ඇහිඳ ගත්තා. ඇහිඳගෙන යනකොට ගම්මානය මූදු ගම්මානයක් හම්බුණා. මූදු ගම්මානේ කර්මයේ ගේකට පැනලා කරෝල කරෝල කූරියකුයි අර අපි සීතල ඇඟින්ද චීත්‍යයක් වන්නලා තිබ්බා මේ ඒ ගෙදරක ඒකත් අරගෙන අපි ගිහිල්ලා වැටුණා පොඩි කලපු කෑල්ලකට. සිදුවීමක් සිදු වුණා එක LTD සමාජිකයෙක් අපි ඉන්න කැලේට ආවා සමග සරුවේ කෘත්‍යයන් කරගන්න වතුර බෝතලයකුත් අරගෙන ආවා අපි ඉන්න මොහොතට ඇවිල්ලා අපිට අපි දැන් බිම වලවල් හාරගෙන කැමා කරගෙන වලවල් බහගෙන ඔළුව විතරක් උඩට හිටිනසේ තමයි අපි කැමා වෙලා හිටියේ. ළඟටම ඇවිල්ලා මීටර 5ක් 10ක් ළඟට ඇවිල්ලා අපේ පැත්ත බලාගෙන නෙමෙයි අනිත් පැත්ත බලාගෙන වාඩි වෙලා මිනිහාගේ වැඩේ කරගෙන මිනිහා හොදාගෙන මිනිහා ගියා. බැරි වෙලාවත් මූණ පැත්ත ඇල්ලා අපි පැත්ත ඇල්ලා මේ ඉඳගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් අපිව දකිනවා. ඉතින් එදා එදත් පොල්ගෙඩිය තිබ්බ මේ निराහාරව මේ බිඳගෙන කන්න බැරිකම බෑ සද්දයයි නේද. එදත් මේ කන්න නැතුව හිටියා. හැබැයි දෙයියෝ බල්ලා වගේ එදා කොහොම හරි හවස 3ට විතර මහා දාරණිපාත වස්සක් වැස්සා. එක පාටම එක පාට වැස්සා කළු කරෙත් නෑ එකපාරට වැස්සක් වහලා වතුර එකතු වුණා. අපි දරබර ගාලා වල වලක් කාගෙන මෙහෙම වතුර දෝතු දෙකක් බිව්වා. උගුරු දෙකක් බොන්න හම්බුණා වතුර එක වැටිච්ච ගාම අර කරකට්ට වෙලා තිබ්බ පොළොවනේ. වැස්ස ගාම මෙහෙම වතුර ටික එහෙම පොළොවට හිදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ එහෙම රෑ වෙනකන් හැන්දෑ වෙනකන් ඊට පස්සේ හැන්දෑ වෙලත් එල්ටි සමාජික වෙතින් ගියේ නෑ. ඊට පස්සේ අපි හතට ඉතර ආපහු යන්නේ මිටි මිට එළියට ඇවිල්ලා එළියට ඇවිල්ලා අප මුහුද දිගේ යනකොට මුන්ගේ මුහුද දිගේ මේ තනිකර පොයින්ට් උන්ගේ සෙන්ටි පොයින්ට් ඊට පස්සේ එතනින් ඇවිල්ලා <clears throat> අපි ඊට පස්සේ අංශක 90ක් ආපහු දකුණු පැත්තට හැරිලා යනකොට හම්බුණා අපිට පාරක්. අපි පාර දෙක ගියා. නමුත් දන්නේ නැහැ මේ නායාරු ඉඳන් මේ වැලිය යන පාර ගන්න දන්නේ නැහැ අපි. ගිහිල්ලා ඒ පාර දෙක ගියාට පස්සේ කොහොම හරි හම්බුණා නායාරු කලපුව. අර අපි ගියේ බලපු නායාරු කලපුව. එහෙනම් දෙපා වාරු ඇතුව ගිය නායාරු කලපුව දෙසට අපි හැරෙමු. එපා වාරු ඇතිව එන්නේ නයාරු. මේ දෙසින් තමයි පැමිණෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඉරාන මාට්ටු වෙලා මෙහෙන් දුවගෙන ඇවිල්ලා පාරට ආවට පස්සේ පාර දැන් පාර මෙහාට දිවෙනවා. නමුත් මුහුදේ සද්දේ පාරේ පාර යන්නේ මට හිතනවා දැන් මේ කියන්නේ කැලේ ඇතුළට කියලා. ඊට පස්සේ ආපහු ගියා මුහුද හොයාගෙන. මුහුද හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මුහුදේ සද්දය ඇහුණා. සද්දය ඊට පස්සේ එහෙම ආපහු බෑරෙන්නක් වගේ දැන් අස්ස කණුවට හැරිලා එනකොට මේ මෙතෙන්ට මෙතන මෙතන බීච් මේ කලපුවයින්ට වැටුණා අපිව. කලපුවයන්නවා මෙතන මේ මෙන්න මේ හරියේ මේ පැස් එකක් ගහනවා පැස් ටෝච් එකක් ගහනවා මේ මේ කලපුවට. දැන් අපි දැනගත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන මේ පොයින්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. දැන් ওই කලපුවත් එක්ක ඔක්කොම දැන් අර තියෙන පොල් පොල් කෑල්ලේ මෙහෙම මේ කඳ උරක්. එල්ටිටි කඳ උරක්. ඒක ඇතුලේ මොනවාද කරනවා ඇහෙනවා තල්ලතු ගහලා තියෙන මෙච්චර උඩට ඉඳන් උඩටම තල්ලතු ගහන අඩි 6ක තල්ලතු ගහලා තියෙන්නේ. ඇහෙනවා මොනවද යකඩ සද්ද ඇහෙනවා බෙලෙක් කතා සද්ද ඇහෙනවා ජෙනියක් දාගෙන හොෝගාලා වැඩ මම කතා මං කිව්වට පස්සේ දැන් මේ කල්පිය වතුර වතුර පේනවා අපිට කල්පිය වතුර තියෙනවා ඒ හින්දා ක්‍රොස් කරලා යන්න බෑ මං කෝ අනිවාර්යයෙන්ම මෝය දැන් මේ මේ වගේ කාලවල මෝය තියෙනවනේ මෝයෙන් යන්න පුළුවන් අපිට ඒ පැත්තට දැන් පීනන්න බෑ තුවාලෙන් දාර පැත්තට යන්න බෑ පාරේ යන්න බෑ මෙතන පොයින්ට් එකක් තියෙන හින්දා අනිවාර්ය පොයින්ට් එකෙන් ගහනවනේ ඒ හින්දා මොහොම මෝයෙන් යන් කියලා මෝයෙන් යන් කියලා යන්න යනකොටම ලොරියක් අපි පේන දැන් ලොරියක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු පොඩ්ඩ හැංගිලා හිටියා. ලොරිය එහෙම ඇවිල්ලා එහෙම උතරින් ওই පාරක් තියෙන කැම්ප් එකට යන්න කැම්ප් එකට ගියා. පිටිපස්සේ මම පොඩි තට්ටුව තට්ටු ලොරියක් ගියේ. මේ හිටියක ඉස්සර එල්ඩි ලීට කාලස්ලාවයක් හිටියා. පිටිපස්සේ දෙන්නෙක් හරි තුන් දෙනෙක් හරි හිටියා. තුවක්කු එහෙම දාලා හිටියා. උන් අපිව දැක්කේ නැහැ. උන් එහෙම කැම්ප් ඇතුළට ගියා. ඉටවසේ මංකුව මඳ ගෙට මංකුව අනි මන්දන්න අනිවාර්යම මේ මෙතන බීච්චක මෙන්න මෝය කට උඩ අනිවාරෙන් පොයින්ට ඇත්තිනවා එට මම කතාක මං කිව්වා මේ මම ග්‍රනේඩ් එක අරංකිල මගේට ගාන පොයින්ට හිට පොයින්ට ගානවා ගානොත් එක්ක මුල දෙන්න පැන පල්ල මේ පැත්ත දුව පල්ල කියලා දැන් කතා වෙලා හා කියලා ඔක්කොම ප්ලෑන් කරගෙන ගියා යන්න යන්න යනකොට කැම්ප් එකේ ඉඳන් දෙන්නේ කෙලියට එනවා ඊට පස්සේ තුවකුද ඇත්තියාගෙන ඊට පස්සේ ආපහු ආවා ආපහු වෙලා පොඩ්ඩක් කැලේ හැංගිලා හිටියා මුන්දෙන එන්න ඇවිල්ලා ආපහු කොටි කෑම්පි ඇතුවට ඉරස මංකවා මේ වැඩේ හරියන්න අපි කලපුුවට දරකොට බාලකු කනන් කෑට ඇතේ මංකෝ දරකොට තුනක් කලපුට තල්ලු කරගෙන වතුර තල්ලු කරගෙන ඒක මාර්ගයෙන් පීනන ගොඩුවමු කියලා ඉට දරකොටතක හිමීටම දරකොට තුනකුත් කොට තුනකුත් මේ වතුරට දාගෙන ගොඩ්ඩගෙන්න්න අතකට කැමුර නෑ බොඩ්ඩ මෙන්න මෙච්චා කැමුර ඒටසේ මංකු හරියන්න ඒටසේ තැන්තන් ඔය මෙටඩි වතුර තිබ්බා රෑනේ වතුර තිබ්බා තැන් තැන් වලට එනකොට වැලි තට්ටු අහුවෙනවා. එතකොට මුන් ටෝච් ගහන ටෝච් ගහනකොට යට ගිලිලා ඉන්නවා. පෑස ලොකු පෑසරේ ගහන මේ කලපුවට හැර මෙහාට. ඒක ඩක් ගාලා යට ගිලිලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ආපහු මේ මේ වැලි තට් මේ වැලි දූපතට එනවා. වැලි දූපත් දූපත් දූපත් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයි දූපතට යනවා. කොහොමම කොහොම හරි අන්තිමට මෙන්න මෙච්චයි ගිලුනේ. පැක් එකේ තිබ්බා සිගරට් බැනලා අරම ඔක්කොම වතුර ගිලිලා ඉන්නවා. ඊට එහෙම යනකොට කොහොම ගිහිලා ගිහිලා මේ මේ තල්ගස් ළඟට එනකොට එතනින් ගොඩට ගොඩ ගොඩබිමට ආවා. ලක් සබංගා සුවන් සබං සුවන් සබංගාපු සුවදක් එෙනවා. මංකු අනිවාරයෙන්ම ලිදක් ඇති මේ කිට්ටුව අනිවාරය ලිදක් ඇති සබංගා නාපු සුව තමයිනක බලක ලිද බලු මෙන්න මේ මුල්ලේ මේ මෙත කැලෑකුට්ටි දැන තිරන්දන හෙදිල කිලත් දන්නේ එද තිෙනවා මේ ලිඳක් ඒ ලිඳ ඉටවස අප කේතලයක් කරංගාව මේ ලනු බුල්ලෙ දල කේතර රංගාවන් ඒ ඒතය කියට නිතර හිමීට දාලා කේතරේ දාලා වතුර පුරෝ ගත්තා බෝතල්වට වතුර ගත්තා වතුර අරගෙන වතුර බීලා ඊට පස්සේ ගියා එහෙමම බීච් එක අයින දිගේම ගියා. දැන් අපි try කරන්නම වැල්ලේ යන්න තමයි try කරන්නේ. මොකද කකුල් වල උල්ලයි නැහැ හින්දා ඇවිදින්න බෑ. ඊට පස්සේ යනකොට උන්ගේ අතහැරලා දාපු මේ එල්ටිටි කඳවුරක් තිබ්බා. ගෝණි වලින් ගහලා මූදට මූදට බේස් කරලා. ඒකත් පැනලා යනකොට රතුපස් කන්ද කියන ප්‍රදේශයේ. ඒකෙන් මීටර 5 මීටර 50 60ක් යනකොට දෙපැත්තටම කන්ද තියෙන්නේ. මූද පටන් ගන්නෙ කන්දෙන්. රතුපස් කන්ද මෙහෙම උඩ තියෙනවා. එතන ඒක දුර යනකොට අර කෝටු වල ගහලා බෝතල් කෑලි සිරප්පු කෑලි එහෙම ගහලා තිබ්බා ඒකේ. දැන් කවුද කරා කියන්නේ අද වෙනකන් අද දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එතනින් ටිකක් දුර ගිහිල්ලා එතකොට හඳ පායගෙන එන්න එන ටයිම් එක. ඊට පස්සේ ඉතින් එහාට යන්න බෑ. මොකද හදිස්සියේ අපි යනකොට එල්ඩීඩී හම්බුනොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් අපිට ප්‍රහාරයක් එල්ලෙනවා. අපිට පැන ගන්න විදිහක් නැහැ. මොකද අපි අබල දුබල වෙලා දුවා ගන්නවත් බෑ. අපිට පයින්නෙන්නේ මුහුදට. මුහුදට පැනෝ පීනා ගන්න බෑ. ඒ හින්දා එදා දවසේ එහෙමම නැග්ගා මේ රතුපස් කන්දට. වන්දනා කරා ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට තේරෙනවා නිකන් දැන් අපි ආරක්ෂිතයි මේ කියන්නේ හිතට එන හැඟීමක් එනවා ඊට පස්සේ අපි ඔක්කොම ඇඳුම් ගලවලා දාලා කලුපිට තෙමිලනේ ආවේ ඊට ඔක්කොම ඇඳුම් ගලවලා දාලා පොඩ්ඩක් රෙස් කරා රෙස් කරලා පහුවදා උදේ බලනකොට අපිට පේනවා දැන් මුහුදේ තියෙනවා ඈතින් අපේ ගන් බෝට්ටු යනවා ඊට පස්සේ උන්ගේ LTT බෝට්ටු තියෙනවා මාළු බෝට්ටු තියෙනවා ඉතින් අපි අපිට තේරෙනවා දැන් ඉතින් අපි මොකක්ද අපි එක්ක කොකුදුරාවට හරි පුල්මුඩේට හරි ලං වෙලා ඉන්නේ කියලා ඉතින් අපි ඉඳගෙන දැන් විමර්ශනය කර කර බැලුවා. එතකොට අපි හම්බුණා මේ ඇහෙනවා දැන් චොපරයක යන සද්දයක්. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා දැන් කුමාරය ඊට පස්සේ ගහකට නැගලා රෙද්දා අර අරන් ආපු චීතේ තරගන ලීයක බැඳලා ගියා. නමුත් අපිට මේ චොපරයක සද්ද ඇහෙනවා විතරයි කොයි ඉසව්වකින් යනවද කොහාට යනවද කියලා හොයාගන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපි දැක්කා ඊට පස්සේ ටිකක් දුර යනකොට චොපරක යනවා මුහුද අල්ලගෙන මුහුද යන පොඩි සිතක් වගේ යනවා. ඒක අපි දැනගත් අනිවාර්යයෙන්ම චොපරයක් අපේ ගුවන් හමුදා වෙච්චපරයක් කියලා අපි දැනගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දැනගත්තා නම් මේ හරිය කිට්ටුව අපේ කඳවුරක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ එදා දවසේ අපි එදා තමයි ටිකක් කතා ඇහෙන්න කතා කරලා තුන් දෙනා ඇහෙන්න කතා කරලා දැන් අපිට ඉතින් මේ ඇඟට දැනෙන්න ගත්තා දැන් අපි ආරක්ෂිත ස්ථානයකට ප්‍රදේශයකට ඇවිල්ලා කියලා. ඊට පස්සේ ඒ එදා දවසේ වේලාසන දැස්සා. මේ කන්දෙන් පල්ලෙහාට බැඳලා ලීයක් දිග ලීයක් කඩාගත්තා. දිග ලීයක් කඩාගෙන දැන් මේ වතුරේම යන්නේ දැන් මේ ගොඩබිමේ යන්න බෑ කකුල් තුවාලේ ඉඳලා වතුරේම නවර වතුර යන කකුලෝ අර ලීයෙන් ගහලා අල්ලගෙන කකුලෝ මරාගෙන කකුලෝ කකා දැන් යනකොට දැක්ක අපි 6 හමාරේ 7ට 8ට විතර අපි යනකොට දැක්කා පෝල් කෑල්ලා බීච් එක බීච් එක පාතයි ගොඩබිම උසයි ඒ මේ පොකුදුර හරියට ඊට පස්සේ පෝල් කෑල්ලට ගියා පෝල් කෑල්ලට ගිහිල්ලා කුමාර වටේ තියෙන පෝල් ගෙඩි අපි ඇහිඳගත්ත පොගේ 9ක් ඇහිඳගත්තා. අරයා ගහකට නැගලා පොගේ 3ක් කඩාගත්තා. මේ පොගේ 12ක් තිබ්බා. අපි ළඟත් තිබ්බ පොගේ. ඊට පස්සේ බීච් එකට ගෙනල්ලා උලක ගහලා කොහම හරි කොටේ ගහලා පොල්ගෙඩි 12ම සුද්ධ කරගෙන පොල්ගෙඩි දෙකක් කෑවා අපි. කාලා පොල්ගෙඩි වතුරක් බීලා ඊට පස්සේ ටිකක් දුර යනකොට අපිට පේනවා ලයිට් දාලා බීච් එකේ පේනවා නිකන් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් පේනවා දැන් ලයිට් වගේ ගොඩක් තියෙනවා ටවුන් එකක් වගේ නිකන්. ඊට පස්සේ අපිට ගොඩ වෙලා බැලුවා. උඩට. මෙතන මුහුද පාතයි. ඒක උඩට බලනකොට වටේට දැන් කලපයක් කලපුව තියෙනවා. කලපෙන් එහා පැත්තට වටේට ටියුබ් ලයිට් දාලා ලොකු කැම්ප් එකක්. ඉතින් අපි බැලුවා දැන් මේක මොකද්ද? අපිට පේනවා ඈත සුඩුවේ මේ ලයිට් එකක්. අපි ඒක ටාගට් කරන් තමයි යන්නේ. ඒක ඒක පේන්නේ මේ අපි දන්නේ නැහැ. ඒක පේන්නේ පුල් මුඩේ. පුල් මුඩේ ජටියේ ලයිට් එක. අපි දැන් ඕක තමයි හොයා මේ මේ ටාගට් කරගෙන යන්නේ. එතෙන්ට යනවා කියන මේ මේ වගේ අපි කියන්නේ අපි කියන්නේ එන්න ආපු ගමනක් නෙමෙයිනේ. අපිට ජීවිතේ තියෙනවා කියලා ජීවිතේ තියෙනකන් මැරෙන්නේ නැතුව යනවා එල්ටිජ් එක හම්බුනොත් මරාගෙන මැරෙනවා කියලා බෝම්බ සූසයිඩ් බෝම්බ හදාගෙන තමයි අපි ගමන මේ ගියේ ජීවත් වෙන්න ආපු ගමනක් නෙමෙයි මොන මොහොතක හරි එල්ටිජ් එක හම්බුනොත් මරාගෙන මැරෙනවා ජීවිතේ තියෙනකන් අපි ගමන යනවා මේ ජීවත් වෙනකන් කියලා එහෙම දැන් කතා කරගෙන එහෙම ආවේ ඊට පස්සේ බලනකොට හොඳ උරා ඊට පස්සේ අපි ළඟට ගියා මායි කුමාරයි ගිහිල්ලා මේක කලපු අයිනටම ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් රෙකී කරලා බැලුවා. මේක කඳ උරද්ද, එල්ටීටි කඳ උරද්ද, අපේ සිංහල හමුදාවේ කඳ උරද්ද කියලා. නමුත් කතා කරන භාෂාව කතා කරනවා ඇහෙනවා. නමුත් මොකද්ද භාෂාව කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බලනකොට ඉතින් අපි ආමේකේම විදිහ තමයි සෙන්ටි පොයින්ට් තියෙනවා. ඉතින් ඒක චේන්ජ් වෙනවා. ඒ ටෝච් ගන්නවා. ඉතින් බලපුවාම ඉතින් රාජකාරියේ ඉතින් හමුදාවට අපි ආවෙන එක රාජකාරියක් තමයි එතන සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක අපිට තේරුණා. ඊට පස්සේ ආවා ආපහු මේ ගුණවර්ධන ඉන්නතන්ට ඇවිල්ලා මං කිව්වට පස්සේ මම දැන් ලීඩ් කරගෙන ආවේ මේ දෙන්නව. මේ මං කිව්වට පස්සේ මෙමයි කෝ කුමාර් කියන්නේ ලාංක කෝපල් කෝ කෙනෙක්. එයා මේ ජේෂ්ඨයි මට වැඩි. නමුත් එයා ඔෆිස් එකේ හිටියා භූමිය ගැන දන්නේ නැත්නම් මම තමයි ලීඩ් කරගෙන අරන් ආවේ. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඊට මේ පොඩි ප්‍රශ්න ඇතුලෙන් ගහනවා මම නේලා ඊට පස්සේ ඇති කතා මං කිව්වට පස්සේ අපි දැන් හෙට බාහිර වුමු මේකට කියලා. දැන් මේක අතහැරලා ගියොත් ආ හඳුරද්දි මොකද කියලා අපි අතහැරලා ගියොත් පහවදා ගියොත් ආයේ LT2 නම් අපි මැරෙන්න ඉඩ තියෙනවානේ. ඊට වැඩි ලාභයි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අපි බාර වෙමු. බාර වෙලා LTT නම් මරාගෙන මැරෙමු. නැත්නම් සිංහල හමුදාවන හමුදාවට බාර වෙමු කියලා. ඒක කට එක හැමති වුණා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ මගේ මොකද වරදක් වුණා මට සමාව යැල්ලා කියලා. ඊට පස්සේ තුන් දෙනා බදාගෙන අඬාගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ මං කිව්වා දැන් ඉතින් පොල්ගෙඩි 12 තියාගෙන වැඩක් නැහැ නේ. අපි පොල්ගෙඩි 12ම කමු කියලා. පොල්ගෙඩි 12ම ඉදා කෑවා. බඩ පිරෙන්න කෑවා පොල්ගෙඩි 12ම කාලා. පහෝදා එළියනවා ඉඳලා මං කිව්වා පහෝදාටත් අපිට තේරුණොත් මේක සතුරු කඳවුරක් කියලා එදාට හරි සංගිලයින්ට වැලි වලින් හාරගත්තා වලවල් තුනක්. අරගෙන එකත් ස්ටෑන්ඩ් බයි තියාගෙන උදේ හිටියා බලාගෙන කඳවුර හොඳට පේනවා මේ බීච් එකේ බලනකොට කඳවුර හොඳට පේනවා. ඊට පස්සේ උදේ කඳවුරු මේ පොයින්ට් අයින් කරා අයින් කරලා එතනම තියෙන නුග ගහක්. නුග ගහට දිවාමුර සෙබලියක් නැග්ගා. ඊට පස්සේ අපේ ආධුනිකයෝ වගේ පීටේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා හරි උපදේශක කෙනෙක් ඇවිල්ලා බෝලින් කරා. බෝලින් කරලා පීටි අරන් ගියා. මේ යුද හමුදාවේ සිටුවේ එන්නේ ඒ රූල් එකම තමයි යන්නේ. මම දැනගත්තා දැන් මේක කඳවුරක්. අපි මේ හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් මේක සිංහල කඳවුරක් කියලා. ඊට පස්සේ අපි අර අරංගේ ජීවිතේ ලීයක බැඳලා අපි කෑ ගැහුවා. කෑ ගහනකොට දේගඩ් එකේ අර දිවාමුර ගහේ ඉන්න මේ සෙබලා දැක්ක අපිව. අපි ලීය වනනවා. ඊට මිනිහා කෑ ගැහුවා. කෑ ගහලා ඩක් ගහලා කැම්ප් එකට කෑ ගහලා කට්ටිය ඇවිල්ලා ස්ටෑන්ඩ් කරා මුළු බංකරවලට දැන් රුවක්කුත් අරගෙන ඇවිල්ලා බැස්සා දැන්. බැහැලා ඊට පස්සේ කෑ ගහලා අපි ආයෙ පාරක් කෑ ගැහුවා. කෑ ගහනකොට කොහොම ඉස්සරහට එන්න කියලා සිංහලෙන්. ඊට පස්සේ අපි ටිකක් ගියා ඉස්සරහට. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපි ආයෙ කෑ ගැහුවා. අපි මෙයා මුළු තුමින්දන් එන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා දැන් සිංහල එල්ටීටි එකත් සිංහලෙන් කතා කරනවානේ. අපි කඳුරේ ඉන්නකොට සිංහලෙන් කතා කරනවා. අපි මුලා කරන්න. අපි එලවුන්ස් කරලා බාවා කිව්වනේ අපිව මේ රතුකෝසෙට බාර දෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒ සැකයි අපිට. ඊට පස්සේ ආයකුව කලපුවයි මැද්දෙන් එන්න බා කලපුවයි ඉන්දිගේ මයින් ෆීල්ඩ් එක මයින් ෆීල්ඩ් වලට එන්න කියලා. අපිට එතෙන්ට ගියා. එතන ගියාට පස්සේ අට දෙනෙක් ආවා එළියට. MPMG එකකුයි LMG දෙකකුයි දාගෙන ආවා. අට දෙනෙක් ඇවිල්ලා අට දෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිට වෙපන්නේ එම් කරගෙන හිටියා. එම් කරගෙන ඉඳලා මං කියලා ගියේ මම මම තමයි ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ. මම බෝම්බේ අරගෙන අනිත් බෝම්බ හතර බෙල්ට් එකේ තියෙනවා. එක බෝම්බයක් මම පින්නේ ගවලා මගේ අර වෙඩි වෙච්ච අතේ අනිත් අත වම් අතේ තියාගෙන ගිහිල්ලා අය දෙනා මීටර 50 කට පස්සෙන් තියලා ළඟට ගිහිල්ලා එල්ටීටී නම් මම ග්‍රේඩ් එක ගහලා මේ මම ග්‍රේඩ් බ්ලාස්ට් කරගන්නවා වුන්දනට අර දෙන්නට මොකක් කරගන්න දෙයක් කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒ දෙන්නව නවත්තලා මං ගියා ඉස්සරහට. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එතනත් එක්කෙනෙක් ආවා ඉස්සරහට. තුවක්කුව කරගෙන යත් ඉස්සරහට ආවා. ඇවිල්ලා මං ආව කවුද කියලා. මං කිව්වා මං සාමාන්‍ය සෙබල වසන්ත කුමාර මුළු පින්දන් එන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අර දෙන්න කවුද කියලා මම කිව්වා ලංකෝපල් කුමාරයි සාමාන්‍ය ආධුනික සෙබල ගුණවර්ධනයි කියලා. ඊට පස්සේ මම අයිඩෙන්ටිෆයි කරා. ඒ කියන්නේ ඒ දවස්වල ඉඳන් ආපු කට්ටිය ඉන්නවනේ කඳුරට. ඒක පලිය වර්ණේ කියන්නේ කවුද? ඒක මම රෑන්ක් එක කියන්නේ ඕනේ. તો විමල සේන කියන්නේ කවුද? ඒ අපේ මේ ස්ටාෆ් කෙනෙක්, මානසිකයන් කෙනෙක්. ඉතින් මම කව පලිය වර්ණ කියන්නේ කපිතාන් කෙනෙක්. මම කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරා. ඊට පස්සේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා ඊට පස්සේ එයා කිව්වා මේ හරි පුතා මම ස්ටාෆ් වීරසිංහ අපි පෝජW e මේ ඩෙල්ටා කම්පැනි එකේ ඩෙල්ටා කම්පැනි වරෙන් පුතා මේ කියලා කිව්වට පස්සේ එතන ඊට පස්සේ අපි අපිට එන්න බැරුව ගියා. අපි අර හිතේ හත්තියට ආවට ඊට පස්සේ එතන ඇවිල්ලා අපි මෙහෙම වැටුණා එතන. වැටුණා පස්සේ ඒ කට්ටිය ඇවිල්ලා අපි වරගෙන ගිහිල්ලා කණ්ඩ දීලා නාවල කොහොමද මම මේ ඇඳුම් අඳලා කණ්ඩ දීලා ඊට පස්සේ ගෙවල් වලට පණිවිඩ මැසේජ් ගහුවා එදා අපි මෙහෙම බේරලා ආවා. ඊට පස්සේ චොපර් දෙයක් ගෙන්නලා අපි මේ නන්දන එක තව වතුරේට එව්වා. වැස්ස ආසේ තමයි මේ යුද්ධ ගැන කතා කළේ. මුලතේ වූ කඳවුර මේ ප්‍රහාරය තුලදී අපේ ආදරණීය රණවිරුවන් 1440ක් 1480ක් කියලාත් කියනවා. මෙපමණ ප්‍රමාණයක් රටට ජාතියට අහිමි වෙනවා. ඒ අතරතුරේදී තමයි මුලතේ කඳවුර කොටි ග්‍රහණය තිබියදී දින 21ක් ජල ටැංකියක සිට තමගේ ජීවිතය බේරගන්නේ. බල්ලා තිනදාරි වසන්ත කුමාර. ඇතුළු 11 දිනක් තමගේ ජීවිතය බේරගන්නවා. මේ කතාව අපි මුලතිව් සිට ඔබට ගෙනාවා. නමුත් වැස්ස අපිට පොඩි බාධාවක් වුණා. ඒ ඔබට බාධාවක් නොවන ආකාරයට මේ වැඩසටහන ගෙනෙන්නට අපිට අද දවසේදී හැකියාවක් ලැබුණා. ශ්‍රවණයට බාධාවක් වුණා නම් සමා වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් තවත් වැඩසටහනකින් මුණ ගැහැමු. ඒ වගේම මුලතු විඳලා දැන් මේ අපි ඉන්නේ කුරුණෑගල අඹම්පොළ. කලවිල පොතාන විහාරස්ථානයේ අපේ ජයබිම විමල වංශ අපේ හාමුදුරුවෝ අපිට තැන දුන්නා මෙතන මේ කතාව රටට කියන්න. ඉතින් උන්වහන්සේත් මතක් කරමින් අද දවසේ අපි සමුගෙන යනවා තවත් වැඩසටහනකින් මුණ ගැසෙමු.